Huku marafiki zake wananiambiaje? Wananiambia bwana, huyu huyu huyu huyu huyu mwanamke hata mpendi mume wake, kwa hiyo mchukue tu, mbona anakupenda sana, mchukue tu, nenda naye. Jamaa walivyomuona hawakukubali, wakaunga naye huyo huyo huyo, ndio kufukuza jamaa, kukamata, wakamkata mguu. Unajua watoto wa mjini waliotoka mjini, wao wamezoea kazi laini laini tu za mjini. Mm. Kukomaa sana, inabidi uwe na malengo ndio ukomae sana.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 kuifanya shughuli yako au sherehe yako au tafrija yako kuwa bora ya kisasa na hautojutia. Gharama ni nafuu kabisa. Tumia mawasiliano yanayopita chini ya video hii. Sema namhitaji MC mtangazaji, utaweza kunipata moja kwa moja, tutazungumza kuhusiana na shughuli yako au sherehe yako na kukupa vile vitu ambavyo vitaifanya sherehe yako kuwa nzuri na kuifanya kwa ubora. Mziki unapatikana, video shooting za kamera pia zinapatikana. Nimepewa nguvu na OG cleaners, wawezeshaji na wanaofanya usafi majumbani pamoja na maofisini kwa gharama nafuu kabisa. Wanakuwezesha pia kuhama au kuhamisha wewe na mizigo yako na vitu vyako kutoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine, hata chumba kimoja kwenda chumba kingine. Ni rahisi kabisa. Wewe unahama nyumba nyingine au chumba kingine, unaingia kama unarudi katika nyumba uliyokuwa ukiishi awali. Ni raha iliyoje! Tuachane na hayo, turudi kwako brother. Habari kwanza? Ah, ni njema, nashukuru. Habari ya kazi? Habari ya kazi ni nzuri kabisa, ongera kwa majukumu. Ah, nashukuru brother. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Sudi Abubakari Saidi. Sudi Abubakari Saidi alizaliwa wapi, mwaka gani, na safari yako kimaisha mpaka leo hii tunazungumza? Ni mimi ni mzaliwa wa Dodoma, nimezaliwa Dodoma, sehemu moja inaitwa Chembwa. Mm. nimekulia huko, ni mtoto wa kiume pekee wa kwanza kwenye familia ya watoto watatu mm. kwa mzee Abubakari mm. Nimekulia huko, nimesomea Chemba, nimekulia kulia Chemba na baada ya muda nilikuja nikatoka, lakini tuliishi na baba na mama tukiwa bado wadogo, na baadaye baba na mama walikuja wakaachana mm mama akabaki na sisi, ikabidi tukalazimika kulelewa na mama bila baba mm. Baba akahama Chemba na kwenda kuishi Simanjiro mm. Manyara, akawa amehamishia makazi yake huko, akawa huko kwa muda mwingi sana, tukawa tukiishi na mama mm. Tumekuwa huko tukihangaika na maisha na mama, tumesoma, mama amepambania, tunasoma. Bahati nzuri tumepata elimu ya msingi mm tumemaliza na maisha ilikuwa ni maisha ya kawaida tu, tunaishi mama akitupambania kwa sababu yeye ndo alikuwa amebaki kama mlezi pekee bila mzazi baba. Kwa hiyo alazimika kufanya vitu vyote yeye mwenyewe, kusimamia vyote mm. Tukaishi hivyo mpaka tulipomaliza shule. Basi mi nilibaki kama mtoto wa kiume mtaani, ponipo tu, sina maisha yote mm tukaendelea kuhangaika, lakini bado niliamini kwamba mimi natakiwa nipambane ili nitetee familia, kwa sababu baba tayari ameshakuwa mbali na hatujui hata maisha yake, mazingira yake, tumemjua mama tu. Kwa hiyo mimi nimpambane kama mtoto wa kiume, nije nitetee Jazi. Mm. Nikiwa na umri wa miaka kumi na nne mm. nilikuwa nimemaliza shule ya msingi mm. Kiwa nimemaliza shule ya msingi, nikaa saa inabidi sasa nianze kufikiria kutoka nyumbani na kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine, nikiwa sijui naenda wapi kutafuta maisha, lakini akili zilinituma kwamba natakiwa nitoke niende mbali nikatafute maisha na kama nitabaki nyumbani basi niwe na mishi angalau inaeleweka mapema, ili niweze kujua hatima hili jahazi la familia nakuja kukomboa vipi. Mm. Basi maisha yaliendelea, nikawa najishughulisha na mishe ndogo ndogo tu za mtaani, day workers hapa na pale, tunaishi mradi maisha yaende. Na baadaye nilipofikisha miaka kumi na saba ikabidi sasa ni niondoke ni, ni, ni, ni, nyumbani nikaondoka nikawa nika, nikaja Dar es Salaam. Mm. Nikaja da nikakaa mwaka mmoja. Nikarudi tena Dodoma. Mm. Nimerudi Dodoma nikakaakaa kidogo, maisha bado yalikuwa ni magumu, na nikaamua tu nisikilizie kwanza, ili nione tena naenda wapi, maana Dar es Salaam nimefika, nimepaona, lakini bado sijapaelewa vizuri, so ikabidi tu nijishughulishe tena na misha za useremala. Nikaingia kwenye kazi za seremala huku, nikawa najifundisha nikiwa naamini zinaweza zikanisaidia baadaye, labda wakati nafikiria mambo mengine. Mara ghafla nikaambiwa na ndugu yangu mmoja, baba mkubwa hivi, alikuja kutokea Simanjiro huko naendo alipokuwa anaishi. Alipokuja akaniambia da bwana, mimi nimekuja hapo kuwaona wazee mara moja, ila nataka nikuchukue nikupeleke kwa baba wako akakuone kule mm. Nikaona sio shida, ngoja nikamuone baba. Swala kwenda kumuona baba, familia iligoma sana, kwa sababu hawakupata malezi ya baba na waliamini kuwa baba, kitendo cha kuwatelekeza ni kama mtu mbaya kwao. Kwa hiyo wakawa wamegoma familia nzima kumpelekea ripoti. Bi mkubwa alikataa sana, familia wa ndugu zangu wote walikataa, kina bibi kina babu walikataa <sighs> na ba mkubwa mwenyewe alikuja alikuja alikuja asubuhi mapema saa kumi na mbili kunitaarifu, akaniambia bwana, mimi natangulia kule kwa babu yako, kule ni Chang'ombe, sipokuwa tunaishi ni mitaa ya kati mm kocha ng'ombe huko hivyo akaniambia mimi nitakuepo kule mida ya saa mbili saa tatu utakuja kule afu tutaanza safari. Wewe agaaga fanya mambo yako saa tatu. Sasa mimi nilivyoamka ndo nikaenda kuaga familia wamegoma na waza kule nimemwambia bwana nakuja ananisubiri. Huku familia imegoma. Mm. Nikawa sina jinsi nafikiria nifanye nini hata sielewi niende au nisiende. Da, nikabaki tu kwanza nimekaa nikarudi geto. karudi tunapolala tukawa tumekaa tu nje nafikiria nafanyaje. Akaja tena mtu mwingine hivi jirani yetu tuliokuwa tunaishi naye mtaani, akaniambia bwana, kuna kazi kidogo kanisaidie pale nyumbani kwangu. Ah, nikafikiria nikaona acha tu niende nikaifanya hiyo kazi, na swala la kuondoka ndo basi tena, nikawa nimeamini hiyo imeisha, siondoki tena kwa sababu ndio kama hivi, acha tu nikafanye kazi, nishapata hata kazi na kule wameshagoma, acha tu niende kule, hata siendi kwa taarifa kuwa siendi. Mm. Nikaenda kufanya hiyo kazi. Nafanya hiyo kazi, mama alinipita na yeye anaenda kwenye mishemishe zake, alinipita hapo nafanya hiyo kazi, akaamini kwamba sitoenda. Mm. Na mtu pekee ambaye alikuja akaniambia bwana wewe nenda kule ni, ni, ni, ni, ni kwa baba wako, na ukiona pabaya utarudi. Achana hao ndugu zako wote, nenda kama unaenda. Ni bibi bibi, ni bibi yangu mzee wa mama, ndo alikuja akaniambia nenda kule ni kwa baba wako, achana hao hapa. Kama unaenda wewe nenda, ukiona pabaya utarudi. Mm. Ingawa niliamini kwamba labda kwa, kwa kauli ya bibi na kunipa moyo nguvu niende, lakini niliona kama vile haitoshi nguvu ya bibi mimi kwenda kule, jopo zima limekataa, alafu niende bibi pekee tu amendushu, wengi wakinitenga, itakuwa pia ni kitu kibaya. Acha tu niendelee kwanza kubaki baki. Wakati niendelee kufanya ile kazi, alikuja alikuja yule bam mkubwa wangu kwa ajili ya kuja kunichukua. Sasa akanikuta pale, amekuja na pikipiki, akanikuta anafanya kazi, akaniambia vipi, mbona mbona mbona mbona tena ume, ume, unafanya kazi vipi tena, mbona tumekubaliana tunakusubiri kule na wewe unafanya kazi huku tena vipi? Sikuwa na jibu jingine zaidi ya kumwambia subiri na kuje Kaacha ile kazi kukua nilipokuwa nalala sio mbali, nilienda nika nikachukua begi langu, sababu lilikuwa lishaandaliwa tayari. Nilienda nikachukua begi, nikarudi hivyo hivyo na nguo zangu za kazi, hata sikubadilisha zile nguo nilizokuwa nazo nimebeba begi langu nikakalia pikipiki, safari ikaanza mm. hapo. Mm. Tunaenda kwa baba hapo. Mm -hmm. Tuka tukaenda mpaka kwa baba, lakini kabla hatujafika njiani tulichelewa kidogo. Alikuwa safari ya siku moja, nilikaa kama wiki hivi. Kwa nini? Tulikaa kama wiki njiani, tulipita sehemu moja hivi kuna kijiji kimoja baba mdogo alikuwa baba mkubwa alikuwa ni mfanyabiashara wa, wa, wa mahindi yani yaani kama vile mtu anayenunua mahindi na kuuza kwenye masoko makubwa, anachukua mzigo mkubwa. Mm. Anachukua ana, anaenda ana, anauza sokoni. Kwa hiyo tulipitia tulipita kwenye kijiji kimoja hivi kinaitwa Mrijo. Mm. Tukawa tumekaa hapo hivyo kwa muda, anasubiria mzigo wake ukamilike kamilike kukusanya ili tuanze safari sasa kuelekea huko. Mm. Mzigo ulipokamilika akachukua gari na pakia mzigo, tukaanza safari. Tukafika kule kwa mzee kweli, tukamkuta mzee, nikakaa huko. Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa tano, mm. mwezi wa tano elfu mbili na kumi na tatu. Nimekaa mwezi mmoja huko na mzee safi tu safi. Baadaye siku hiyo nakumbuka tukiwa nikiwa kwenye kibanda cha video na rafiki yangu mmoja hivi mm. Mzee alipiga simu, ilikuwa mida kama ya saa mbili. Mzee alipiga simu, bwana, njoo nyumbani mara moja, huku chakula tayari. Nikamwambia sawa, na nikatoka pale kwenye kibanda nikaenda nyumbani mm. Kufika utakuta chakula kweli kimesogezwa kwa mezani, kasogea na kuanza kula chakula. Wakati nakula chakula kabla sijamaliza, mzee ali, aliniuliza una taarifa gani kutoka huko nyumbani? Nikamwambia mimi sina taarifa yoyote. Akaniambia haujapata ripoti kuwa bibi yako amefariki? Nikamwambia hamna, nilikuwa sijui. Akaniambia basi bibi yako amefariki na atazikwa kesho saa kumi. Amefariki hapo Kiteto, ndo alipofarikia hospitali ya Kiteto hapo ya wilaya mm. Mm-hmm. mm -hmm. Kawambia sawa. Ukweli ilikuwa ni jambo la kushtua, kitu ambacho hata chakula nilishindwa kula, kwa sababu bibi ndo mtu pekee ambaye alinipa nguvu ya kuja huku, wengine walikataa yani niliishi kama bibi, aliniambia alinitoa pale nyumbani ili afe nisimuone wakati anakufa. Mm. Ah, iliniuma sana, nikawa nimeacha kula. wakantania tania pale kina mama mdogo pale kantania tania, au ndo umeacha kwa sababu umeambiwa hizo habari? Nikaambia hapana, mimi nimeshiba tu. Mm. Sawa, mzee akaniambia basi kesho tujiandae, kesho tunaondoka. Kaambia sawa. Kesho yake asubuhi Nikiwa bado sijaamka, alikuja mama mdogo wangu mwingine, na yeye alikuwa akiishi huko huko Simanjiro mm. Alikuja akaniamsha mapema tu saa kumi na moja akaniambia tunatakiwa tuondoke, babako nimepita kwake pale, amesema yeye aendi, sisi tutangulie, yeye atakuja, yeye ana pesa, ila tutangulie, atakuja mm. Kamwambia sawa, nikatoka Tukaenda pale kwa mzee ili nikamwage mzee, nikamwambia mzee, mimi ndo natangulia. Mzee akaniambia wewe tangulia, mimi nitakukuta. Mm. Tangulia, mimi nitakukuta, mimi pesa hii imepelea ni kidogo. Ile achukua hii hapa, akanipa nauli tu. Mm. Chukua hii hapa, wewe tangulia, mimi nitafanya fanya mipango na mimi nitakuja kesho. Sawa, tukaondoka na mamdogo. Tumeanza safari kutoka Simanjiro ili tufike tunapoishi kwenye kijiji chetu nyumbani kabisa. Tukasimama tuka ili tusubirie magari tusimamishe, lakini magari hayakuwa yanasimama. Kila gari lilokuwa linakuja lilikuwa limejaa limejaza ikabidi tuanze tu kutembea taratibu taratibu mdogo mdogo hivyo, gari zitakazotukuta njiani kama zinapakia zitatupakia, mm. la sivyo tufike mpaka Mrijo mm. alafu ndo tukapande gari tusubirie gari pale tukatembea tukutana na gari njiani mm. tukafika wenyewe mpaka Mrijo mm. tukafika Mrijo tukasubiri pale gari tukiwa tukishakata tiketi tayari tukasubiri gari ilimfika ni saa sita hivi mm. tukasubiri gari tukiwa tushakata tiketi tayari subiri gari gari, tunaambiwa inakuja inakuja inakuja. Kumbuka mazishi ni saa kumi, hiyo ni saa sita. Tunaambiwa gari inakuja, iko njiani, iko njiani, inafika saa kumi gari haijafika. Muda wa mazishi, muda wa mazishi mm. saa kumi na moja tushachelewa mazishi mm. na tayari tushafeli tu kwa kifupi, alafu ndo tunaambiwa kuwa gari limeharibika mm. haliwezi kuwahi gari limeharibika haliwezi kuwahi. Kwa hiyo tukarudishiwa tiketi zetu, tukarudishiwa hela zetu, tukarudisha tiketi mm. Hakuna namna, ilibidi tulale kwa sababu muda ushaenda na tushaacha tusha gari nyingi zimeenda kwa sababu tuna tiketi mikononi, kabidi tu tulale tu tubaki ili kesho tuende mazishi, tushachelewa mm. Kesho yake asubuhi tukachukua tena gari pale ili tufike sasa nyumbani, tukapanda tuka gari pale Mrijo tukaenda hadi nyumbani kufika. Hiyo ni siku ya pili, ni siku ya pili baada ya mazishi jana. Mm. Kafika nyumbani tukaendelea na taratibu zingine zilizobaki pale kusubiria siku ya saba. Tukamalizia ile siku ya saba, tulivyomaliza basi mimi nikabaki tu nyumbani tena sikurudi Simanjiro. Mm. Sikurudi tena Simanjiro. Ikabidi tu nibaki tu pale nibaki nipo nipo sasa kwa sababu pia baba hajaja hajatokea kwenye msiba. Baba aliniambia atakuja na hajatokea. Ndugu aliuliza sana maswali mengi sana. Mm. Babako yuko wapi? Babako yuko wapi? Nikamwambia amesema atakuja na hajatokea. Ikawa ni gumzo kubwa sana, baba hajatokea. Mm. Wengi hawakupenda. Mm -hmm. Kitu ambacho kilinipa mimi mwenyewe maswali mengi, kwa nini baba hajaja, lakini sikutaka kuongelea hilo sana nikaamua tu niliache kwanza niendelee na maisha yaliyobaki. Nikarudi tena kwenye kazi ya useremala. Mm. Rudi kwenye kazi ya useremala nikawa na komaa hapo hivyo. Ukafika mwezi wa kumi. Ulifika mwezi wa kumi rafiki yangu mmoja hivi akaniambia bwana kuna jamaa akaniambia tuende tuende Mbeya kuna mishe kule tukafanye. Mm. Kamuuliza mishe gani? Akaniambia mimi sijaambiwa, jamaa hajaniambia mishe yote ila ameniambia tuende tu kuna mishe kule mm. Nikaona poa kuwa na mimi ndoto yangu ilikuwa nitoke nikatafute nika maisha mbali, sio mbaya, ngoja niende huko, nitajua huko huko kama ikiwa safi tafanya, ikiwa sio nzuri hiyo mishe, basi nitajiongeza tu mtaani mm. taishi tu maisha mengine, nitapambana kama mtoto wa kiume mtaani, nitatafuta maisha, nitakaa huko huko sitarudi kama nisipoielewa hiyo mishe mm. basi Kaambiwa nijiandae, tukajiandaa. Kesho yake safari ikaanza, tunaenda Mbeya. Tukafika Dar hapo hivyo, tumepanda gari kutoka nyumbani pale, tukafika Dar. Dar tukakaa kama siku mbili hivi. Kuna wengine tunawasubiria ili tuende nao kule, sio sisi tu, kuna wengine tunatakiwa kuwasubiria, tunaambiwa wanatokea Morogoro na wenyewe, kwa hiyo watatukuta hapo Dar, alafu tutaanza nao safari kwenda huko tunapoenda sasa. Mm. Poa, tukakaa siku ya tatu wakaja wa jamaa tukaanza safari. Sasa cha ajabu hatukwenda Mbeya, cha ajabu tumefika sehemu Mtwara hivi, tunafika Mtwara tunashuka, tuna, nawauliza safari inaendelea au vipi? Tukajua sisi kwa tujui, tukajua safari inaendelea hapa, labda Mtwara hii ndio njia kwenda Mbeya, tujui, tukajua tunaendelea, lakini baadaye tukaambiwa ndo hapa tushafika. He, Sikuwa tunaenda Mbeya vipi tena tushafika Mtwara hii mbona. Mm. Tukiwa tujui hata Mtwara ndo mara ya kwanza lakini tunaambiwa ndo tushafika. Tukaona poa sio shida. Mm. Haya, kazi yenyewe ni kazi gani sasa tunauliza? Tukaambiwa bwana kazi huku. Kazi mnaenda kuifanya ni kazi ya kilimo. Mm. Kazi ya kilimo ya bustani, kilimo ya kumwagilizia. Mm. Ah, sawa. Tukaona na yenyewe si kazi tu kama kazi nyingine na tunalipwa kwa mwezi, maana yake tutalipwa kwa mwezi. Mm. Kwa mwezi tukawa tunalipwa laki moja na nusu. Mm. Mnakula, mnalala hapo hapo mnafanya kazi laki moja na nusu. Tukaanza tukapelekwa huko shambani. Tukapelekwa shambani tukakutana tukakutana na wengine wenzetu hapo kule walikuwa walikuwa watano na sisi wenyewe tulienda saba sijui saba tulienda saba mm. tukawa watu kumi na mbili mm -hmm. tunafanya kazi tunaishi kempo tunafanya kazi ya kuajiriwa ya kulipwa kwa mwezi mm. kazi zilikuwa ni ngumu sababu ile shamba lilikuwa ni eka ishirini alafu ndo la kuanzisha kwanza lilikuwa ni msitu ndo umebomolewa tu na makatapira haya yalikuja madi yakasukuma msitu yalivyosukuma msitu kabaki sasa umebaki na na vichugu vichugu alizi bado ni ya kuanzisha tu, kwa kifupi ndo mnaanzisha, inabidi mweke sawa shamba mpaka likae vizuri, ndo mwanze sasa kulima. Huo ni, ni mto Ruvuma, tunatumia maji ya mto Ruvuma huko mpakani wa Msumbiji na Tanzania, Mtwara huko boda, mm. tunatumia maji ya mto Ruvuma tukafanya ile kazi ya kusafisha, tunashirikiana na hayo makatapira ma, ma tuna tukashirikiana tuka, tuka tukasafisha tukasafisha, shamba likawa limekaa vizuri, tukaanza kazi ya kulima sasa, kupanda hivyo vitu mm. Tukawa tunafanya kazi kweli, tukafanya kazi kubwa kweli, kazi ambayo ilikuwa ni ya kazi ya kulipwa kwa mwezi, lakini kazi ambayo ilikuwa ni ngumu ya kutwa nzima. Mnafanya kazi kwa masaa, mnapumzika kwa masaa, kazi ambayo ina mpaka ina mpaka ina, ina mpaka uongozi wa camp kwamba kuna mtu anasoma tabia za watu kuna mtu ambaye anasimamia store kule, kuna mtu ambaye anawaongoza kwenye kazi, mtu anayesimamia nizamu, kila kitu kilikuwepo. Mm. Haya, tunafanya ile kazi, ilikuwa ni ngumu sana. Watu wengine wakawa wanashindwa wana, wana wanakimbia, watu wanashindwa wanakimbia wengine. Unajua watoto wa mjini waliotoka mjini, wao wamezoea kazi laini laini tu za mjini. Mm. Kukomaa sana inabidi uwe na malengo ndio ukomae sana. Wengi wakawa wanakimbia, tukawa tunabaki wachache tu, walikimbia wengi wa Morogoro walikuja wakakimbia wote. Mm. Tukabaki tuliotokea Dodoma. Mm. Na wengine wengine wao walikuwa ni wa Makonde tu pale pale. Mm kazi ile ilikuwa yule jamaa aliyokuwa anasoma tabia za watu, yeye eh, ilikuwa hata ukurofishana naye, yani umekurofishana naye tu, hata kwa masuala ya, ya, ya, ya kawaida tu, mambo binafsi mtaani mm. yeye eh, anakuchongea kwa bosi, unafukuzwa mm. Mkataba wa kazi ilikuwa ni miezi mitatu, ukimaliza ndo unaweza ukalipwa hela yako yote, ila usipomaliza miezi mitatu basi utakato, ukitaka kuvunja mkataba ule utakato, vitu vyote ambavyo walikunulia wali, wali wali kama ulinunuliwa, hata ndizi utakato, nauli kama ulipewa utakatwa, kila kitu ambacho umekula cha kwao utakatwa, alafu kitakachobaki ndio cha kwako ili uondoke. Hmm. Kwa hiyo ikawa ni ngumu sana kukimbia ukiwa na mwezi mmoja, sababu unajua utakatwa gharama kubwa, alafu unaweza ukajikuta unakosa hata nauli, alafu ni mbali huko ulipo hmm. mbali, za watu hizo, hujui hata mitaa bado hujaelewa vizuri Mm. unalazimika umalizie mkataba. Wengine ambao wao waliona hatuwezi kuendelea wakavunja mikataba na kuomba nauli kwa ndugu zao, waliondoka. Sisi tuliendelea kukomaa. Mm. Maisha ilikuwa ni kwamba unakula kwa kipimo, yani unapimiwa kwamba kwa siku inabidi ule robo, asubuhi robo, mchana robo, jioni robo. Mm. Na kinapikwa kwa pamoja, chakula mnahesabiwa, kinapikwa kwa, kwa pamoja. Kwa hiyo kinaposogewa kinaposogezwa chakula mm kama ulikuwa huko mbali kidogo, hata kama sio labda mbali, yani labda useme hata ulikuwa tu toilet mm. Ukichelewa ukukuta msosi umeisha, urudi tena kupikwa, usubiri mpaka tena raundi nyingine mm. Hatari. <laughs> uko kwa jirani, mtu hata kama anaweza kupaza sauti kukuita, akapaza sauti akakuita, utoke kule unakimbia. Ukichelewa msosi umeisha, haurudii. Na watu wanakimbizana kwenye chakula, sababu kazi ni ngumu mm. Kwenye chakula wanakimbizana sana mm. Yani msosi ile haupoi, ni wa moto, lakini watu wanakula. Usipo usipokuwa mpesi kwenye kula, utajikuta wewe ni mtu wa kushinda njaa na unafanya kazi ngumu mm. uh -huh kitu ambacho kiliwashinda wengi, wakawa wanaona kama wametekwa hivi mm. kama vile wametekwa hivi na vile ni mbali, hawaelewi hata ni mazingira ya nini, wakawa wanalia, wengine wanalia mm. na mkataba unaambiwa ni miezi mitatu ndo, ndo, ndo unaweza ukapewa hela yako yote, la sivyo unakatwa mm. kwa inabidi tu uishi. Halo, maisha ilikuwa ni magumu sana kwa kweli, kama sio mvumilivu unaweza unaweza ukakimbia tu kuchache sana, na unaweza ukalia na unaweza ukahisi kama vile kweli umetekwa hmm. huku. Mm. Bado tena yule msoma tabia na yeye kazi yake ni mtu ambaye labda hata hampendi tu, hata kama hampendi tu anamchongea, anakuja kupitishwa mlango wa nyuma, alikuwa anaita mlango wa nyuma mm. <laughs> anakuja bosi siku hiyo, una ile wali ile huko mishemishe, unashangaa unaitwa unaitwa, unaambia bwana eh hey. Eh piga hesabu unachotudai ni nini hapa hivi. Kilichobaki cha kwako upewe uende. Unajiuliza shida nini? Hawakuambii shida nini? Mm. Kumbe umechongewa. Si tuliendelea kuishi lakini tulifanya kazi kwa kujiamini na kwa, kwa, kwa, kwa nia kwamba sisi tumekuja huku tupambane na tunatafuta chanzo cha kuondokea. Mm tulifanya tu kazi bila kuwaza kama kazi ya kiume. Sisi ni wanaume, tutapambana mpaka itakapeleka hapa hivyo hivyo. Mm. Wakakimbia wakakimbia, tukabaki watano watano mm. kutoka kumi na mbili mm. mm -hmm. tukabaki watano watano, watatu tumetokea Dodoma mm. wawili, moja ni wa Mtwara, moja hatukujua ametoka wapi, kwa sababu tumekutana ni watu kutoa sehemu tofauti, hatukuweza kukaa naye, lakini alivyokuwa anatuambia yeye ametoka Morogoro, yeye alikuwa apendagi mazoea sana. Huyo jamaa apendi sana mazoea na watu, hata story story tu yeye apendagi, ni mtu kama vile yeye iko kivyake vyake sana. Mm. Tumebaki sasa watu watano, tuendelee na kazi, tukaendelee na kazi, kupambana kupambana. Tuliingiaga Mtwara mwezi wa kumi elfu mbili na kumi na tatu nimefanya kazi inafika mwezi wa tatu mm. elfu mbili na kumi na nne wakatoka tena washikaji wawili mm. umetoka washikaji wawili huyu mshikaji wetu mmoja tuliotoka naye Dodoma ametoka na jamaa mmoja hivi ni wa Arusha mm. wakatoka tukabaki watatu sasa pale mlikuwa watatu Dodoma mmoja Morogoro mwingine mjini ni wa wapi ambaye hataki mazoea baadaye wakatoka wawili huyu huyu huyu huyu hapa hivi alioenda Arusha, eh, huyu anamuita Arusha, eh, sawa ani ana asili ya Dodoma lakini anakaa Arusha, alitokea Arusha hmm. ndo akafika hapo, ile ni wa Dodoma na tunajuana naye. Ah. Kwa hiyo hata walivyotoka hapo hivyo alimshawishi yule mwingine kwamba waende Arusha wakafanye mishemishe, badala ya kurudi tena Dodoma wakaenda wakaenda Arusha, wakaondoka wawili, tukabaki watatu. Mm. Tulivyobaki watatu tukawa tunafanya kazi kwa nguvu, kazi ikawa ni nyingi sana. Sasa kutoka watu kumi na mbili mpaka kufikia watu watatu, ile kazi inabidi tuiendeleze sisi watu watatu kazi yote ile kwa kiwango cha watu kumi na mbili. ile kazi ambayo ilikuwa inafanywa na watu kumi na mbili tuifanye sisi watu watatu sasa tuliobaki. uh -huh. Tukafanya sana kazi, fanya sana kazi tukawa tuko busy na kazi muda mwingi, kulikoni hata muda kutembea ukawa haupo. Mm. Bosi akaleta watu wengine tena, alileta jamaa mmoja hivi kutoka Morogoro, lakini yeye akiwa ana asili ya Mbeya ila ni Morogoro tu tuseme. Akaja yeye na yeye tukawa wanne tena. Mm. Akaja akakaa hajakaa muda kidogo hivi, akaja mwingine tena, tukawa tena watano, na yeye katokea Morogoro tena, wakawa tena ni wa Morogoro wawili. Mm na sisi hapa wawili mm. tulikuwa tumebaki tumebaki tumekuwa watano tu tena nisema kwa kwa fupi tukawa tumebaki watano mm. tukaendelea na kazi wale wawili tena wakashindwa tena wakakimbia tukabaki wale wale watatu kwa mwanzo eh Uh -huh. Tunafanya kazi, tukafanya kazi tena, mmoja naye akashindwa akaondoka, tukabaki wawili. Mm. Tumebaki wawili tukakomaa na kazi zikawa ni nyingi sana. Lakini wengi waliokuwa wanashindwa wengine kuondoka kabisa kwenda makwao na wengine walipotelea mtaani, wengi walikuwa wanashindwa kwa sababu ya changamoto za kimtaa, kwamba watoto wa Kimakonde, watoto wa kike mm. walikuwa wanawateka wale wengine, wakawa wanapotelea mtaani, badala ya kufanya kazi akawa ni mtu tu ambaye sasa yeye ni mtu tu na mapenzi, hata kazi hataki, anapotelea mtaani. Kwa hiyo anakuja kushindwana na bosi, anaenda tena mtaani, ndio na maisha. Sasa sisi tulikuwa ni muda mwingi tuko tu busy na kazi hatunaga mambo mengine. Bosi akaja akatuambia, jamani, eh, mimi bwana nimeleta watu wengi sana hapa mm. Wengi wamekuwa wakirubuniwa tu mtaani, wengine wameshindwa kabisa, wamekimbia tu wakarudi nyumbani mm. Lakini tokea mmebaki nyie bado naona kazi inafanyikaga ni ile ile tu ya watu wengi mliokuwa mnaifanya, kazi imekuwa ni ile ile tu mm. Kwa hiyo bwana, mimi nilikuwa nawaza labda ni ile mishahara nilokuwa nawalipa lipa wengine wote, sasa hivi mimi nisitafute mtu yoyote, ile mishahara niwajazie nyie, mfanye tu kazi, mbona mnaiweza, mfanye nyie tu Mm, wawili. Eh. Kazi ya watu kumi na mbili. Eh, kazi ya watu kumi Uh -huh. Mfanye nyie wawili tu. Wakati huo ni wakati yawayee anakuja kutuongezea mshahara, ni wakati ambao sisi tushapata hela, tunaamini tunatakiwa turudi tukafanye maisha yetu, yaani turudi tutoke Mtwara tukafanye maisha yetu, na kama tutakuja kufanya kazi ya busani kama tunaendelea kufanya tufanye ya kwetu tusiajiriwe tena kwa sababu tushaelewa masoko mm. tushaelewa kazi tushaijua mm. kwa hiyo kama tutarudi kufanya kazi hii tutaifanya sisi wenyewe na hela zetu tutaifanya kama kwetu, sio tena ya kuajiriwa. La sivyo tuende kwanza Dar es Salaam tukufanye kazi, tukarudi tena tukaja Dar. Bosi anakuja anakuja kupandisha mshahara tukamkubalia, lakini tuna jambo letu moyoni kwamba sisi tunatakiwa tutoke. Mm. Tumemkubalia huku tunasubiria mwisho wa mwezi tukipokea mshahara tuondoke. Mm. Sawa, tukafanya kazi. Bosi amefurahi kweli kwamba tumekubali, tutafanya kazi zote sisi wawili tu sasa hivi, na anatuongezea mshahara. Mm. Mwisho wa mwezi ukafika, akatupatia hela yetu. Alivyotupatia hela yetu, hazikupita siku tano, tukamwaga tunaondoka. Mm. <laughs> na bosi kweli hakupenda, alichukia sana na ali, alikasirika kwanza, hakuja hakuja mapema, alikuja kama kesho yake tunaondoka, ndo akaja leo. Amekuja na watu wengine wawili, amewatafuta amewatoa Morogoro tena mm. Akatuambia jamani, eh, nyie bwana, mbona hamkuniambia kuwa mna, mnataka kuondoka? Tumekubaliana vizuri, kwamba nyewe tufanye kazi na kumbe mlikuwa na jambo lenu hamkuniambia kwa sababu gani. Tukamwambia bwana, si sisi tumeamua tu tuondoke tukafanye mambo yetu na sisi, kwanza istosha tumekaa sana hapa, acha tu tuende. Akasema poa, sio mbaya, ila nendeni basi, kama mkiona ni safi mtarudi, tuje tufanye mishemishi, tuendelee na majukumu mm. Mtarudi kama mkiona inafaa, mtarudi. Tukaondoka tukaja Dar es Salaam tuka tukapanga tufanye biashara tuleta tumekuja tufanye biashara. Biashara yenyewe ilikuwa ni ya promotion ya vyombo, kwamba tutatembea na vyombo, tunafanya promotion ya vyombo mm. sababu tulikuwa tushapata hela inafika milioni nne hivi, kila mtu milioni 4 eh. Kwa hiyo tuna tutafanya kazi ya promotion ya vyombo mm. Basi kazi yenyewe ile tukawa tumeifuatilia, tumehangaika, lakini bado haikai vizuri, haiendi kama tunavyotaka mm. Tukajaribu kuchange ile mishe, tuachane nayo, tukatafuta site ya kuuza chipsi, tutauza na vinywaji vinywaji hivi Mwananyamala pale Mwinjuma pale Mwananyamala Mwinjuma mm. kwa nyuma kule upande wa kituo cha polisi kwa nyuma kule mm. tu, tuuze tu chipsi sasa hivi basi tuachane na promotion. Lakini bado na yenyewe pia ile issue mzee aliotukodishia frame, mzee aliotukodishia frame alituambia frame bwana, hii ina marekebisho kidogo, kwa hiyo tutaifanyia marekebisho kidogo alafu mtaingia. Mm. Marekebisho ni ya ndani ya wiki moja tu yatakuwa yashakamilika alafu mnaingia kufanya kazi. Mm. Tukalipia ile frame safi kabisa miezi mitatu ya kuanzia. -hmm. Mtaji tunao kwa kutosha. Mm. Mzee katupiga tarehe badala ya wiki moja, kila mkienda mnapewa tarehe fupi, yani zile zile kama mmeenda labda tarehe kumi anawaambia da tarehe kumi na tano tu mnaanza kazi. Mm. Fundi ananisumpua kwenda kurekebisha, ilikuwa ni ceiling board pale inavujiwa, bati limetoboka, alafu ceiling board pale inavujiwa, kwa hiyo inabidi litolewe ile bati alafu itolewe ile shilling alafu ndo mwingie mm. lakini ile ishi ilisumbua tunaambiwa kesho kesho kuto kesho kesho kuto ikapita miezi mitatu mm. Hatimaye tunaishi tunakula tu hela tukiwa tunajua tunafanya kazi kesho, wezi hata kutafuta kazi nyingine, tunajua mimi kesho naingia kazini mm. Kwa tukaishi tukaishi, tulivyoona mbona tunakula tu hela, na huyu mzee amekazana tu kutupiga tarehe, tukaona da ishafika tena ishafika tena muda ambao tunaweza tukarudi tu Mtwara tukafanye kazi ya bustani, lakini tukafanye sasa ya kwetu sisi wenyewe, tusiende tena kuajiriwa. Mm. Tukaenda tukamwambia mzee, bwana, sisi tunataka tu hela yetu, tumeona tumekula hata mtaji, umepiga tarehe mpaka tumekula mtaji, kwa hiyo tupe tu hela yetu hiyo, sisi tuangalie ishu zingine kwanza. Tukamdanganya kuwa tunarudi kijijini. Mm. <laughs> tunarudi kijijini Mzee akakubali. hela. Akaturudishia hela. Kuturudishia hela. Ah, sio shida, turudi sasa Mtwara. Tunaenda sasa kupiga kambi yetu sisi wenyewe. Tunaenda kufanya kazi yetu sisi wenyewe. Mm. Tukaingia Kariakoo pale Shimoni, tukachukua mahitaji yetu yote ya kazi. Madawa, mambolea, mahitaji yote, kila kitu, kila kitu. Mm. Tukarudi kuna dada yetu mmoja ambayo tulimfanya kama dada yetu, sababu alikuwa ni rafiki yetu na alikuwa jirani yetu, na alikuwa na maeneo ya kufanyia kazi. Kwa hiyo ikabidi turudi pale kwake atupatie site tufanye kazi. Tukarudi kule, akatupokea tuka akatukabidhi site tufanye kazi, tukawa tunafanya kazi yetu. Sasa tukafanya kazi elfu mbili na kumi na nne hiyo mm. tukafanya kazi safi, tukamaliza kazi tukiwa tukapata hela nzuri tu mm. kivyetu, lakini yule bosi alikuja akashtuka kuwa tumerudi tuko pale, alitamani turudi pale kwake, lakini tumerudi kwetu. Alikujaga akatuambia da, kwa hiyo mmeamua mfanye kazi wenyewe tu sasa hivi. Tukamwambia bwana, siacha tukomae tu wenyewe mm. sawa kaleta wale wajamaa waletaga pale kwenye ile kazi. Baada ya kuondoka sisi, wale nao walikuja wakashindwa ile kazi mm. hawawezi kuimudu ile kazi kama tulivyokuwa tunaimudu sisi mm. walishindwa kuimudu mm. Kwa hiyo kitu ambacho kiliwafanya wale wajamaa wakaishi kwamba hata mishahara yao hawapewi tena kwa sababu kazi haionekani. Kazi haionekani, hawapewi tena mshahara, wakawa wanalalamika, wanadai hela zao waondoke kabisa kwa nguvu. Mm. Bosi akawa hana namna, akawapa hela yao akarudi. Ile kambi kaa imebaki peke yake, sisi tuko pembeni tunafanya kazi yetu wenyewe. Mm. Maisha yanaendelea. Akaja akatuambia bwana, eh, mimi mwenyewe pale vile naona sasa hivi kama vile hamna kinachoendelea sana. Akawa akawa ananipa mimi funguo, nikawa naishi pale sometime kuangalizia, inafanya kazi kwangu kule na washikaji, lakini kanikabidhi pale niwe naangalia angalia tu mazingira, kulinda linda tu pale. Yeye akarudi zake mjini, tukiwa tuko mipakani sisi, karudi zake mjini kwamba takushtua kama kuna mishe, takuwa unanisimamia simamia hapa hii mishe basi. Hmm. Kaambia poa tunafanya kazi yetu vimalizi, tumepata hela ya kutosha. Rafiki yangu yule naye akaniambia, da bana, mimi narudi, mimi naenda tena da, sasa hivi naenda kukaa kabisa huko huko, sitakuja tena huko mm. Kaona sio shida bana, wewe naenda, mimi nitaendelea kubaki baki hapa, ngoja nikomae komae tu, na mimi mpaka nitakapopata jibu au nitakapokuwa nimejua cha kufanya nitafanya hicho, lakini kwa sasa hivi mimi siendi tena da. Kwa hiyo kama unatangulia tangulia tu mm. Jamaa akatangulia akaniacha. Mimi kuniacha pale, yule bosi alikuja akaniambia, bwana wewe kama vipi, atoka tu huko ulipo, acha huko unapofanya kazi, ndio uje ukae hapa. Kuna vitu vingi hapa, kuna kuna kuna vitendea kazi vipo kama mashine tenki mapembejeo zote, ma mashine ya kazi, mpaka misosi ipo ndani huko ya kutosha, kama ukihitaji yani tuseme pembejeo kwa kifupi, zote zimekamilika. Akaniambia fanyia shughuli zako hapa, kaa hapa, fanyia shughuli zako zote hapo, kama ni shamba ili hapa fanya unavyotaka hapa, mimi naenda, nitakapopata jibu basi nitakuja nitakwambia tufanye nini, ila kwa sasa hivi mimi sielewi cha kufanya, ila wewe kaa hapa, ishi hapa, fanya kazi zako hapa. Mm. Kwa hiyo ukawa na site mbili sasa. Kule vile nikatoka tu ikabidi nikae huko. Mm. Nimekaa, nimekaa mwenyewe tu napanga mipango yangu sasa nifanye mishemishe mimi kama mimi niko peke yangu nimekabidhiwa kambi niko peke yangu tu na hata mshikaji wangu asharudi da nimebaki mwenyewe tu nikiwa nimebaki pale nafanya mishemishe zangu mimi kama mimi tu sasa hivi, na bosi ashaenda kwamba akipata jibu cha kufanya atakuja afu atanipanga jinsi ya kuishi tena. Kama kuna misheni nyingine ya kushirikiana, tutashirikiana. Kama labda ni msimamizi, nitasimamia. Kama nikitaka, nisipotaka, taendelee tu na shughuli zangu, ila mimi nakuwa naishi pale kama mlinzi tu wa ile kambi. Bosi akawa hata hapatikani wakati aliniambiaga atawasiliana na kama kuna shida utakuwa unaniambia tutawasiliana, lakini akawa patikani kabisa hata hewani, na sijui hata anapokaa au ameenda wapi, sijui hata yupo au hayupo. Mm. Akapotea muda ikapita miezi, amepotea kabisa, haonekani. Mm. Hata mawasiliano hayapo tena, hata hewani hayupo. Mm. Nikawa sielewi kitu ambacho kinifanya mimi sasa, hata kama nikiwaza kuondoka siwezi kuondoka, sababu nimeachiwa vitu hivi na mwenyewe hata ajulikani ameenda wapi. Inabidi tu nibaki hapa hivi mpaka atakapokuja labda. Mm ndo niweze hata kuondoka kama nataka kuondoka. Mm. Nikatafuta na nika, nika, nika create jeshi langu na mimi kwa ajili ya kufanya kazi, nifanye tu kazi kama kawaida, nikatafuta vijana wangu na mimi niendelee na kazi zangu. Sasa mimi kama mimi mm. kaanza kazi, fanya kazi, fanya kazi. Mara siku moja akaja tena mtu mmoja hivi mm. akaja mtu akatukuta tunafanya kazi wale mabosi wenyewe waliopotea walikuwa ni maafisa wa serikali mm. alikuwa mmoja eh, eh, eh alikuwa mmoja na msaidizi wao huyo mmoja huyo aliotukimbia yeye eh, alikuwa ni, ni kama msimamizi tu ambaye ni braza yake ndo alikuwa bosi, ila braza yake sisi tulikuwa tumjui vizuri, ila tulikuwa tunaambiwaga yeye ndo bosi. Braza yake ni afisa wa maliasili mm. yaani ni mtu wa maliasili mm. Siku nyingine ndo anakuja huyo anaambia bwana, eh, eh, nimeambiwa wewe ndo ndo umekabidhiwa. Alikuja akatukuta tukomeshemisha, amekuta washikaji, mimi niko mbali kidogo, akauliza kuna mtu anaitwa Sudi hapa, yuko wapi? Mm. Wakamwambia yule kule. Alivyokuja yule, alivyokuja akajitambulisha. Mm. Alitambulisha akaniambia, da, mimi ndo mwenye hili shamba. Mm. Yule alikuwa ni msimamizi tu, mimi ndio mwenye shamba, amenielekeza kuwa kuna mtu yuko hapa mm. akanitajia na jina mm. kwa hiyo nimekuja hapa bwana, mimi ndio mwenye ile eneo mm. na nashukuru kwa kuwa ulikuwepo hapo muda wote, nashukuru ila kuna vitu nafikiria kuvifanya, we endelea kuishi hapa, endelea kufanya mishemishe zako, ila na, kuna vitu nitakuja kuambia, tunatakiwa tuvifanye hapa hivi mm. Nikamwambia sawa, akarudi kaendelea na misha. Baadaye akaja akaniambia ili shamba inabidi tulipande miti mm. ili shamba mimi nataka nilipande miti mm. lakini kwanza kabla hatujalipanda miti nataka tulilime bustani, tulime na mahindi kidogo hivi kwa mwaka huu. Mwakani tutafanya kazi ya miti mm. tukasimamia kazi ya nikawa nimesimamia kazi ya bustani na na na na, na, na, na, na, na mahindi Busana mahindi. Mahindi yale yalikuja yakaliwa, yani vyote tu kwa, kwa kifupi, mafuriko yalikujaga, mtu ulikuja ukajaa sana, mtu ukaja ukajaa, mvua zimenyesha nyingi, ulivyotapika mtu vitu vikaja vikasombwa na mafuriko, vyote hakupata chochote kile mm. Baada ya kusombwa vile, ndio tukaanza ishu ya miti, ikabidi hamna namna, tuanze tu issue ya miti mm. Tukaanza issue ya miti, tunafanya ishu ya miti Tumepanda kwa awamu ya kwanza, tumemaliza mwaka wa kwanza, tusubiri tena mwakani. Awamu ya pili ndio hiyo. Awamu ya kwanza tumepanda miti, awamu ya kwanza. Awamu ya pili ndio tunasubiria mwakani, sawa. Na wale wa jamaa ambao nilikuwa nafanya nao kazi pale, ndio ibidi nishirikiane nao sasa hata kwenye kufanya hizo kazi za miti mm. Mwaka unaofuata tunajiandaa kufanya awamu ya pili ya kupanda miti mm likatokea tatizo ambalo rafiki yangu mmoja hivi ambao ndo tulikuwa tunafanya nayo kazi na tunaishi naye kempu mm. sijui alifanya fanya lakini alipigana ali, ali, ali, ali tuseme alijeruhiwa na jamaa ambaye tunamjua akaja hapo anakaa ni jirani, lakini alimjeruhi alimjeruhi na mapanga mm. alivyokuja pale kempu alikuja akiwa na majeraha makubwa kweli, yani yale majeraha ni makubwa mm. tunamuuliza shida nini, anaambia bwana, kuna jamaa akanikuta kule vile, mimi nilikuwa na zangu tu kisimani, nilikuwa naoga mm. ndo kanikata hivi mm. kisa nini? Hakutuambia shida nini mm. kamkata wapi na alimkata sehemu za kichwani hapa hivi na begani hapa hivi mm. Ah, majeraha yalikuwa ni makubwa kweli, kitu ambacho watu wote hawakufurahi na jamaa mwenyewe ambaye amemkata alikuwa anajulikana ni mtata mtata sana mtaani, yani ni mtata mtata sana hata mara nyingi yeye kupelekwa kwenye vituo ni kawaida tu mm. watu wakawa tulitoa ripoti, mimi nitoa ripoti polisi kuwa kuna tatizo la aina hii la aina hii mm. Sawa, maana tunapoishi ni mpakani, hata kutoka kwenda hospitali inabidi apite kituo ya migration ile. Mm. Inabidi apite ile kituo ya migration. mm sawa, akapita akachukua ID pale aka, akaenda hospitali. Serikali, polisi wanamtafuta huyo jamaa na sisi mtaani, ah, jamaa hawajafurahi kabisa hicho kitendo cha huyo cha huyo mtu kuja kumkata mwenzake hivi, kisa nini na chanzo hakijulikani. Watu wakawa wamekasirika, wame, wamepaniki sana. Mm. Siku moja akaonekana huyo jamaa, kuonekana mtaani, jamaa walivyomuona hawakukubali, wakaunga naye huyo huyo huyo ndio kufukuza jamaa kukamata, wakamkata mguu hmm? Mm. Ukakatika kabisa. Ukakata mguu, ukakatika, ukaning'inia, yani umekatika au umekatika. Mm. Kwenye kumwaisha hospitali yule jamaa sijui damu nyingi tunaambiwa zilivuja, alienda akafia hospitali. Mm. Polisi walikuja. Mm. Walivyokuja walisompa watu wote wanaoishi ile kempu mimi Mm. Mimi sikuwepo siku hiyo, siku ya tukio. Nilikuwa ni mgonjwa ambaye niko hospitali. Eti niko niko, niko nyumbani, niko kitandani. Ni mgonjwa niko niko kitandani hata tukio natokea huko hayo matukio yote yalikuta tu mimi nilikuwa na, na umaumwa kidogo hivi. Kwa hiyo nilikuwa tu nyumbani. Mm. walivyokuja polisi lakini walikuja hawakujali nani alikuwepo nani hakuwepo. Mm. Wao walikuja wakakusanya tu watu wote. Mm. Basi tukajikuta sasa ndo tusha tushaingia mikononi mwa polisi. Na wewe na wewe na mimi mwenyewe nikiwemo. Mm. Tukapelekwa polisi hapo migration tukalala siku moja, tukapelekwa kituo kikubwa mjini, tukakaa huko muda wa siku kumi na nne. Mm. Kesi ya mauaji ni kesi ngumu sana bro. Mm. Ni kesi moja ngumu sana ile haishagi kwa haraka haraka, tukajikuta tunapelekwa sasa jela kabisa, kwamba upelezi unaendelea. Tumekaa jela, nimekaa mwaka na miezi nane mm. Upelezi unaendelea, ulivyokuja ukamilika upelezi, ndo nakuja kuachiwa mimi mm. na wengine ambao hatukuwepo kwenye kabisa kwenye ile tukio mm. tulikuwa watano, tukaachiwa wawili mm. ukabaki watatu mi nikarudi nikarudi nikarudi nyumbani, nikarudi tu Dodoma, ikabidi nirudi Dodoma, nikaona sasa huko hakuna tena, kuwa pabaya upande wangu mm. Nikarudi zangu Dodoma, nikawaacha washikaji, bado upelezi unaendelea mm. Wamekaa mwaka mwingine tena, na wenyewe wakawa na mwaka mmoja tena jela, mwaka mmoja na nusu, ikawa miaka mitatu na nusu wamekaa jela mm. Wakaja wakahukumiwaga mm lakini ilikuwa ni Max Lota, sababu yule jamaa alikuwa amekatwa ni panga moja. Wao wanakuambia lengo lao ilikuwa ni kumjeruhi kama alivyomjeruhi tu mwenzake mm. Ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ikawa Max Lota, ilikuwa Max Lota ile kesi wakafungwa, wakafungwa mwaka mmoja. Max Lota kwa kutazama mweleweshi Max Lota ni ile bila kukusudia Mm. Yaani makislota ni ile bila kukusudia. Mm. Kwenye masuala ya makesi haya yalivyokaaga mm. ni kwamba uki uki uki ukimpiga uki, uki, uki mtu ngumi moja amekufa. Mm. Labda mnapigana, tunapigana, umempiga ngumi moja amekufa. Hiyo inaenda kuhesabiwa ni makislota yani bila kukusudia. Mm. Umempiga mtu panga moja amekufa. Hiyo inahesabiwa ni bila kukusudia. Yaani hata kisu ukimpiga mtu kisu kimoja akafa, inahesabiwa ni bila kukusudia. Mhm. Ilienda ikakaa ika, ika, ika, ika hiyo ni bila kukusudia, kwa sababu ilikuwa ni ugomvi tu wa kawaida, watu wanagombana mm. katika kugombana gombano kama hivyo, ni asira asira, yani tuseme ni asira asira zilitumika. mm -hmm. Wakahukumiwa mwaka mmoja mm. wamemaliza, wakawa wametoka na baada ya kurudi kutoka Mtwara kurudi Dodoma mm. kufika nyumbani mm kuna mama ambaye nilikuwa nikimtaniaga kuwa utakuja kuwa mkwe wangu kipindi na kuwa kuwa mm. tuliishi naye mtaani kama kama mke wa mjomba, lakini alikuwa na watoto wa kuwakuta mjomba mm. kwa hiyo nilikuwa nikimtaniaga kuwa nitakuja kuoa mtoto wake mm. na alikuwa akiamini hivyo, japo ilikuwa ni utani, lakini yeye alikuwa aliamini ali, ali, ali, hivyo na akawa ananiita baba mkwe, namwita mama mkwe mm ni kipindi tunakuwa huyo mtoto mwenyewe na mtania nitakuja kumuoa alikuwa ni mdogo sana mm. alikuwa ni mdogo alikuwa darasa la 4. mm. na mimi kuja kutoka kwenda mihangaiko nilimwacha akiwa hivyo lakini nilikuwa nikipokea taarifa nikiwasiliana na huyo mama anamuita maamkwe anaita baamkwe anamuuliza vipi mke wangu anaendeleaje ananiambia hayupo tu anaendelea vizuri tu na baadaye alikuja akamaliza shule yule mtoto ikiwa sasa nikiongea na mamko anaambia mke wako ashakuwa mkubwa mm. ashakuwa mkubwa sasa hivi ni mama mm. nikawa naamini huyu ananiambia amekuwa mkubwa ni mama ni ashamuona ameiva yani ni kama unaambiwa ameiva hivi mm. sasa nilirudi siku moja nikawapanga safari kwenda kumtembelea huyo mama kwa sababu alikuwa tayari ameshahama ule mtaa tulikuwa tunakaa amehamia mitaa ya mbali mm. nikapanga safari nikamuone mm. lakini kwenye akili yangu nikiwa nafikiria hata nikamwona hata huyo anayemwitaga mke wangu, tulikuwa kumtania ni utani tu, lakini sina maanani ile kwamba nitamwoa, ila ni utani tu, ila nikaona hata yukoje, maana kipindi anakuwa alikuwa alikuwa mzuri mzuri, tulikuwa tunamtabiria kwamba atakuja kuwa mzuri mm. Nimefika bwana, kamkuta kweli huyo mama mamkwe mm Habari safi, na nilikaa pale, niliishi kwa muda wa wiki nzima niko pale. Nilimkuta mm. huyo mtoto ambaye anaitwa ndo mke wangu, ashakuwa mkubwa kweli, na cha ajabu ni kwamba tayari ana mtoto mm. Nilipouliza nikaambiwa tayari alishaolewa na kuolewa na ana mtoto mm nikamuliza mamko, ina maana wewe uliamua kumuuza mke wangu kwa ulijua labda mimi sitakuja kurudi tena, au ndo mimi sina pesa labda, au labda ulionaje ndo ukaamua kumuuza mke wangu? Mm. Akaniambia, ah, si tulijua labda wewe basi tena tulijua hautakuja kuoa, tulijua labda ni mashara, tulijua hautarudi. Mm. Akai kwa mama yake, mtoto wa kike, akasa muda mwingi yuko yupo tu yani kwa mume wake alikuwa akai, yani anakaa tu kwa, kwa mama yake muda mwingi, badala ya kukaa kwake kule alipolewa, muda mwingi yuko kwenye, kwenye, kwenye familia yake kwa mama yake na sisi mm. na urafiki na mimi ukawa umeiva sana mm. kitu ambacho pia kilikuwa ni mashaka makubwa kwa yule jamaa kuona na akilinganisha na ah, story anazoambiwa zile kwamba nilitakiwaga ni moe kwanza, wanamwambia washikaji, wanamwambia alikuwaga demu wangu tu kabisa mm. kwa hiyo jamaa ana mashaka sasa Jamaa akawa ananifuatilia ananichunguza vizuri ili ajue ni kweli au la. Yule mtoto wa kike ndo kaibisha kabisa mazoea na mimi. Nikaja nikapewa taarifa na marafiki zake kwamba bwana eh, mume wake huyu hapa hivi ana mashaka na yeye na anakufuatilia. Ile kitendo cha kuambiwa vile na mimi pia nilishtuka. Hmm. Nikaona poa, sio shida. Nikaja nikamwambia yule mtoto wa kike, bwana wewe eh, punguza mazoea na mimi sasa hivi, usi, usi, usi, usikae karibu sana na mimi, punguza mazoea na mimi ili usije ukaniweka pabaya, sababu kama jamaa ashaanza kunihisi mimi vibaya, anaweza akanipangia mipango mibaya, hata akanifanyia kitu kibaya. Na isitoshe ndo kama hivi mimi nimekuja hapa hivi nimalize kipindi ambacho natakiwa nikae hapa niondoke salama. Kwa hiyo hebu rudi kwanza nyuma, mambo mengine yatafuata baadaye, ila kwa sasa hivi onesha tu kama kawaida tu, hakuna baya wala ni wala usio na mazoea sana na mimi. Mm. Akanambia sawa, japo ilikuwa ni ngumu kwake kujizuia kuweka mazoea na mimi, lakini aliniambia sawa tukawa tunaishi maisha sasa, tukikutana tunasalimiana, labda sawa tu, tukiwa nyumbani tuko nyumbani. Akawa yuko busy tena na, na mambo yake na kwa mume wake, akawa kama kawaida, akawa anaendaenda japo sio mara nyingi, lakini anakuwa yupo, ila akiwa na mishe tu kule kwake, muda mwingi anakuwa huku hivi kwao. Basi bwana, zikakaribia siku za mimi kuondoka siku za, za kukaribia mimi kuondoka ni wakati ambao jamaa ndo kabisa kabisa yani kabisa ana imani na mimi kabisa, kiasi kwamba hata nikitokea huko vijueni jamaa lazima, kama alikuwa na mishi, alikuwa na banda lake la video, ila anaweza akaliacha, anaweza akaliacha akaanza kunifuatilia mimi tu, anafuatilia mimi tu mpaka ajue naishia wapi, ajue nimetoka, nimetoka na nani, akiwa naamini labda anaweza nikatoka nika, nika, nika, nika na demu wake mm. Ah, na mimi nilivyokuja kujua hivyo nikajiweka mbali, lakini sawa tu, mimi naondoka kesho tu. Mtoto wa kike nikaja nikamwaga wakati nakaribia kuondoka, namwambia bwana, eh, mimi siku zimeshafika, nakaribia kuondoka. Kwa hiyo bwana, mimi nitaenda, haina shida, tutawasiliana. Hmm. Akanambia na mimi mwenyewe naondoka, hmm? na mimi mwenyewe naondoka. Kaambia wewe unaondoka, alafu unaenda wapi? Ananiambia mimi nitaondoka, nitajua mwenyewe. Huku marafiki zake wananiambiaje? Wananiambia bwana, huyu huyu huyu huyu huyu mwanamke hata mpendi mume wake, kwa hiyo mchukue tu, mbona anakupenda sana, mchukue tu, nenda naye, mbona umchukue tu. Nikamwambia ah, mimi siwezi kuchukua mke wa mtu, ni matatizo hayo, siwezi kumchukua kwa sababu ni mke wa mtu, taniletea tu shida bure. Na yeye mwenyewe nilimwambia naondoka, akaniambia na mimi naondoka. Unaenda wapi sasa? Ah, mimi naenda, nitajua tu mwenyewe. Nikamwambia poa, wewe ukitoka, mimi nikitoka na wewe ukitoka tawasiliana, alafu tunaweza tukatafutana huko mbele kwa mbele, itakuwa vizuri. Tunaweza tukatafutana. Akanambia sawa, lakini ngoja nitangulie mimi kwa sababu tukitoka kwa pamoja hivi watajua labda umenikimbiza, alafu nitakuwa nimekuletea matatizo. Nitakuwa nimekuletea matatizo. Kwa hiyo ngoja ngoja mimi nitangulie, alafu nikishatoka ndo na wewe utatoka, alafu kishatoka utakapoenda upote kule mimi nitakutafuta, nitakuja huko huko ulipo. Nani anamwambia mwenzie? Eh, ndo ananiambia hivyo kwamba ngoja mimi nitangulie sasa, kama wewe unataka kutoka na mimi nataka nitoke, kwa sababu nimemwambia tutatafutana huko mbele kwa mbele, kuna wewe ukitoka tutatafutana mbele. Akaniambia basi ngoja nitangulie mimi, ewe atangulie Atangulie yeye mm. kwamba atangulie kutoka, alafu na ndo na mimi nifuate. Nikishafuata alafu tutatafutana huko mbele kwa mbele, nitakapoelekea mimi, nitakapoenda popote pale mm. yeye atanifuata Mhm. mm Kaambia poa. Lakini kumbuka mimi nafanya ni utani tu. Mm. Basi siku sikusubiri yeye atoke, nikawahi mimi kutoka. Mm. Nimetoka mimi nikawa nimetoka tena Dodoma nikaenda Tanga. Mm. Kwenda Tanga nikawa nawasiliana naye kwenye simu. Dakika za mwanzoni zile nawasiliana naye vizuri tu. Yupo yupo kwa mume wake safi. Maisha yanaendeleaje vizuri tu. Haikuchukua muda nikaambiwa na yeye amekimbia. Kwanza nilimkosa tu hewani. Ulimkosa? Eh, hewani hapatikani kabisa hewani. Nikaona ah, na mimi kwa nilikuwa sina ili, sina manani sana, nilikuwa simwazi sana. Sinajua yuko kwa mume wake. Mm. Na kapotezea. Nimepotezea na kuja kupigiwa simu na rafiki yake mmoja hivi. Ananiuliza una taarifa una taarifa kuhusu yule mtoto amekimbia mume wake. Kaambia hamna, mimi sina. Amemkimbia mume wake, mwezi unapita sasa hivi. Mm. Kwani hayuko huko? Nikamwambia mimi huku mbona hayupo? Mimi hata sijui kwanza. huko hayupo. Mimi mwenyewe simpatage hewani, hayupo hewani tena. Ni muda sasa hivi. Akanambia basi amekimbia na haijulikani alipoenda. Mm. Mtoto kamwachia mama yake. Nikaona siwe shida, nikiwa najiuliza maswali inakuwa kuaje, kweli ndo ashakimbia kweli, ameenda wapi sasa? Napigiwa simu na bi mkubwa, ananiuliza da, amekimbia nyumbani kwake, yule mtoto wa kike kakimbia nyumbani kwake, na kipindi cha nyuma ilikuwa anawasiliana sana mimi, naambiwa amekimbia mume wake, hayupo huko kwako kweli? Maana alikuwa akiwasiliana na mimi, ananiambia da, mimi bwana naamini nitakuja kuachana na mume wangu alafu nitakuja kukaa na Sudi. Anaongea na nani? Mama? Anaongea na mamangu. kwa wewe? Eh, na mamangu. Kupigia simu hiyo ni mamako. Mamangu mimi mzazi. Ndo kashaambia hiyo. Ndo ndo, ananiambia hizo habari kwamba kabla ya kukimbia huyo mwanamke alikuwa anawasiliana na mimi sana, dakika za mwisho alikuwa anawasiliana sana na mimi mara kwa mara, na alikuwa ananiambia atakuja kuachana na mume wake, anaamini atakuja kuishi na mimi hapa. mm -hmm. Kwa hiyo mama ananiuliza vipi, hayupo huko? Nikamwambia hayupo huko. Mbona mimi kwanza hata sijui hayuko wapi, mimi hata mawasiliano naye sasa hivi sina. Mm. Akaniambia jiangalie, lakini nikamwambia mimi niko vizuri tu na sina cha kujichunga sana, kwa sababu hayupo huko, hata mawasiliano naye mimi sina, sijui ameenda wapi. Mm. Sawa, akakaushia mama na mimi mwenyewe nikapotezea hilo swala, tukaendelea mm. kuishi na maisha yetu. Haikupita muda tena natafuta sikio na namba mpya mm. namuuliza nani, ananiambia mimi hapa, mkeo, mke wako mm. mke wangu yupi? Akanambia umemsahau, ni mimi hapa hivi, mkeo namuita. Nakumbuka ndo nilikuwa namuita mke wangu, ndo huyo kweli ambao nilikuwa namtaniaga taniaga mke wangu mm. Nikamwambia poa, uko wapi? Anaambia niko Kilimanjaro. Sasa nyumbani nasikia umekimbia, umekimbiaje kule? Akaniambia ah, mimi nimetoka tu kweli kule nimekimbia. Hamna anayejua nyumbani kwa uko wapi? Akaniambia hamna anayejua nyumbani niko wapi. Hakuna anayejua niko wapi. Hata mama ajui, akaniambia ajui mama, ajui mimi niko wapi. Sasa umetoka tokaje hata mama asijui? Akaniambia mimi nimetoka tu mwenyewe tu. Anayejua ni dada yangu tu. Akaona poa, sio shida. Kwa hiyo sasa mipango yako ni vipi? Ananiambia mimi nimekuja huku natafuta tu kazi, lakini lengo langu mimi sinakuja kukaa na wewe. <laughs> Nikaona sio shida. Sawa, mimi mwenyewe nilikuwa natania tu bro. Hmm. Kwa natania tu alafu naona mambo yanakuwa kweli. Mm. hata hivyo anavyoniambia kuwa amekimbia ili aje akae na mimi siamini kuwa ndio kweli. Naona kama akakimbia kwa mipango yake tu huyu, mm. sio kwa ajili yangu. Hawezi kukimbia kwa ajili yangu, ni mipango yake tu, ila kuwa acha tuende naye hivyo hivyo. Mm. Nikawa naenda naye hivyo, nawasiliana naye, unaendeleaje? Vizuri. Naendeleaje? Niko vizuri. Unakaa kwa nani kwanza? Anambia mimi huku nakaa na na, na, na dadangu mmoja hivi, lakini sio sio dada wa damu, ni dadangu tu na ndugu naye. mm. Mm. Sawa. Vipi sasa maisha unaonaje? Anaambia maisha ni magumu sana na siyaelewi tu. Nafikiria kama ikinizidi naweza nikaje hata huku. Mm. Nikamwambia sawa, wewe utakavyoangalia ila usije sasa hivi. Mm. Potezea potezea kwanza tuone hata tuone hata huko kumekaaje, wanakutafuta kule, wanakutafuta wamefikia wapi, imeishia wapi issue, ili hata kama utakuja basi tujue kabisa tunakuja ukaa, ila tunakuwa na attention ya aina gani. Mm. Akaniambia sawa. Tumekaakaa, nikaja nikamuuliza, wewe najua unataka kukaa na mimi na mimi mwenyewe nakupenda, nakupenda na nahitaji kuishi na wewe japo mimi nilikuwa nachukulia ni masiara tunataniana. Mimi mwenyewe nakupenda na unakumbuka wewe ni mke wangu wa ndoto na natumai na, tutakaa wote wewe na mimi. Na sasa hivi mimi hapa Tanga nimekuja, sijaja niishi, nimekuja tu kimechongo hivi. Baada ya muda nikimaliza nitageuka. Mm. Kwa sasa nikigeuka naweza nikaenda da au nikarudi Dodoma. Hem, niambie ni, niende da au niende Dodoma, maana nitakapoenda nitaenda kukaa huko huko na ndo maisha yatakuwa hapo hapo na ndo nitakapoishi na wewe huko huko. Mm. Kwa hiyo unachagua wapi kati ya kurudi Dodoma au nikakae da? Mm. Akaniambia da, mimi jibu la ukupa wewe sina, lakini wewe popote utakapoamua, chagua wewe mwenyewe unaenda wapi. Utakapoenda mimi nitakuja ukaa wewe utakapoamua wewe mimi ndio huko huko. Mm. Sawa. Nikamwambia sawa. Nikaendelea na mishemishe na baadaye nilipomaliza mishe nikarudi Dodoma. Nilivyorudi Dodoma sikukaa muda mrefu, nikaenda tena mpaka kule kwao kwa mamake, kwa mamake. Kuna vitu ambavyo nitakiwa nikavichukue sio pale kwa mama yake, ila kuna vitu ambavyo mimi nitakiwa nikavichukue kwa washikaji tu, alafu ndo ni, ndo nitembee tena ila ni mitaa ambayo mama yake yupo. Eh, mitaa ambayo mama yake yupo. Maana yake hata kufika kwangu tena nitaenda tena nitakaribishwa pale kwao. Mm -hmm. Nifanye mishemishe zangu zile alafu nikimaliza ndio niondoke. Mm -hmm. Nilivyofika kwanza nakuta story mtaani. Watu wananiangalia wanajua mimi ndo nimemtorosha yule mwanamke mm. wanajua mimi ndo nimemtorosha na wengi wanaamini nimeenda kumficha nilipomficha, na wanaamini alikuwa kwangu hata kabla hajaolewa na huyu jamaa mm. Ah, ikawa ni mbaya sana kwangu, ikawa imeninyima sana amani, hata ile mitaa, hata ile ishu yangu nilikuwa nataka nifanye, kukawa natamani hata nisimalizie kabisa, yani nisimalizie, niondoke tu, lakini sasa nitaondokaje wakati ni ya muhimu? Acha tu nimalizie nikajikaza kiume ile, ngoja tu nimalizie japo mitaani huku watu wananiangalia kama mtu ambaye amekimbiza mke wa mwenzie hivi, ila nikajikaza hivyo hivyo mtaani. Stori za yule jamaa alioachwa na huyo mwanamke alikuja akavurugwa sana, yani alikuja akawa kama kapagawa pagawa hivi kama kachanganyikiwa hivi, yani haelewi, yani alikuwa anampenda sana yule mtoto wa kike na alivyomkimbiaga jamaa akawa anaishiishi, washikaji wanaambia wakimkuta amekaa kwanza hata wakimuuliza anawaambia ana, ana, anawaambia mimi sitaoa tena wala sitaki mwanamke mwingine, mimi nitamsubiria huyo huyo tu mpaka atakaporudi. Hmm. Alafu ukiangalia ndoa zenyewe za Kikristo mm. waziwaga zinaga talaka mm. alo ilikuwa ni mbaya na ilikuwa ni wakati mgumu. Azinaga talaka, anaweza kumsubiria mpaka arudi mm. kweli, kama akiamua yule mwanamke kurudi, lakini alikuja akaa sasa, alikuwa alikuwaga hata sio mtu wa pombe, lakini alikuja akawa anakunywa pombe, alikuwaga sio mtu wa bangi, akawa anakunywa akawa anavuta bangi yani akawa saa eh, amechanganyika kama mtu ambaye amepagaa haeleweki kitu hivi, na wakati nafika mimi nilimkuta sasa ni mgonjwa, yuko hospitali kabisa mm. ni mgonjwa yuko hospitali, naishi pale, watu wananiangalia vibaya sana, jamaa ni mgonjwa Yaani ilikuwa ni wakati ambao mimi natamani niondoke, alafu sija, sijafikia malengo yangu ya kukaa pale, ndo wakati ambao jamaa anafariki mimi nikiwa pale hmm? hmm. Yaani mwenye mke wake akafariki hey, eh, eh. hey. Ikawaje? anafariki alafu na mimi nikiwa pale na watu wakiwa najua mimi ndo nimemtorosha nikaenda nikakaa huko muda na nimerudi tena sijachukua sija hata mwezi nsina mm. ndo amefariki jamaa Halo. Changamoto ikawa kubwa sana, nafenyeje sasa? Yule mwanamke kwa kwa tukio kama hilo, na yeye sitabidi aje, watu wanamsubiri aje sasa kwenye mazishi ya mume wake eh. mm. na mimi mwenyewe nikiwa nasubiri aje sasa kwenye mazishi, nione inakuwaje mm. sielewi, nimepagawa na inaonekana mitaa inavyoongea ni kwamba yule mwanamke na mimi ndo tumefanya mpango labda wa kumroga jamaa, tumemroga afya ili tuishi wenye tuishi sasa. Mm. Mm -hmm. Wanaamini ishu ya huyu jamaa kuumwa hivyo, so ameumwa eti ameumwa eti kimungu mungu. Ah, hii ni mipango ya yule mwanamke amefanya, anataka amue mume wake ili awe huru aikae na mimi sasa. Mm. Ili apewe ule uhuru wake sasa nasubiri tu kwanza aje, lakini mitaa inavyoongea ndio hivyo, na mimi mwenyewe hatima yangu sielewi. Hata kwenye msiba, kwenye mazishi sikwenda, ila yule mwanamke alikuja baada ya msiba kutokea. Mm. Kumbuka msiba ni tukio kubwa. Mm. Sa hata mawasiliano na mamake au ndugu zake nahisi au na marafiki zake nahisi walikuwa na, wanampaga taarifa Hmm. Sina uh, hakika kwamba alikuwa haiti hana mawasiliano kabisa na nyumbani kwao uh, inawezekana alikuwa na mawasiliano hata na familia labda au na marafiki zake labda mm. Basi alikuja yule mwanamke, sikumwambia mimi, ila alikuja mm. Taarifa alompa sijui alimpa nani taarifa mm. Ila alikuja kwenye msiba mm -hmm. Kwenye mazishi mi sikwenda mm. Nilijifungia tu ndani mm. nikiwa na nikiwa na nafikiria kwanza ile jamaa kufa, ile jamaa mwenyewe alikuwa ni mtu fulani, kwa sababu alikuwa ni kijana tu na alikuwa na banda lake la video, ni mtu ambaye alikuwa anafahamika mtaani mm na tukio ambalo limetokea na anajua alikimbiwaga na, um, na mke wake na ndo chanzo cha yote hayo, akawa amechanganyikiwa changanyikiwa, complain complain, mara mapombe manini vitu, alihangaika sana jamaa mpaka anakuja kuumwa. Ilikuwa ni complain tu, wengi wanaamini hivyo na wakaamini kwamba amefanyiwa na yule mwanamke na mimi ndo chanzo. Basi sikutaka kwenda msibani kwa sababu nikienda na huyo mwanamke mwenyewe ndo anakuja kwenye msiba na mimi mwenyewe ndo nimefika tu jamaa kafa. Nikaamini kwamba nikifika pale ndo wataona ehe. Kwanza pale msibani kwenye mazishi pale inaweza ikatokea hata fujo. Mm. Watu wanaweza wakakuangalia vibaya sana kwamba huyu ndo chanzo cha yote haya na huyu mwanamke ndo alom ndo alomroga huyu jamaa. Mm. Nikaona ni wakati mgumu sana, mimi siwezi kufika pale kwenye mtazamo mbaya kama hivyo. Kabidi tu nijifungie ndani, sikwenda kwenye mazishi. Au wasiliani na mwanamke? Mawasiliano nayo nawasiliana naye Ehe, mnazungumza nini wakati mnaelekea kwenda kuzika? Kwende kwenda kuzika huko, mimi nikiwasiliana naye, yeye ananiambia mimi naenda hivyo. Kwanza alionyesha hata awazi, nilimwambia wewe unajisikiaje una kwenda kwenye huo msiba? Anaambia mimi hata siwazi, hata siogopi. Mm. Kwani kitu gani? Mbona kawaida tu. Mm. <sighs> Yeye anaonyesha hawazi, alionyesha ukatili, yani mjasiri sana. Mm. Na ameenda kwenye msiba ameenda kwenye msiba akiwa mjasiri, hata anaonyesha hata awazi mm. Mimi nawasiliana naye kama kawaida, tunapiga stori zetu, tunaongea mambo yetu kawaida tu mm. Amewazika, amemaliza, amewekwa eda mwanamke. Mimi mtaani sasa natembea, amani ile nsina naonekana tumemua jamaa mm. na mtaani wengine wananiambia kabisa, haya sasa muoe sasa huyo mwanamke, si ndio ulichokuwa nataka, muoe sasa. Mm. Duh, nakuwa sina namna, sina hata cha kuongea. Marafiki zake na jamii yote ikakaa imemtenga yule mwanamke, inamuona mkatili sana, yaani imemtenga mpaka marafiki zake wamemtenga hata kwenda kumuona tu wanaogopa, anakuwa ukiwaambia da, mbona siwaonagi siku hizi siwa siwaonagi mwende kule vile mkamwona hata rafiki yenu au vipi, hata kwenda tu kumsalimia siwaonagi, wanakuambia eh, nani aende, si tunaogopa mtu mkatili hivyo amemua mume wake <sighs> Nikaona kumbe jamii inanichukulia hata mimi vibaya. Wao wenyewe wanakuambia nani aende akamwangalie huyo mwanamke mkatili hivi, na sisi tusije tukajumlishwa huko huko kwenye kundi hilo, tukaonekana na sisi tunataka kukimbia, tunataka kukimbia waume zetu mm. wananiambia kwa, kwanza na wewe ndio ulichukua nataka muoe sasa sasa hivi mm. furahi muoe sasa mm Nikawa mimi amani sina kabisa, amani sina kabisa, lakini mawasiliano na mwanamke anaendelea kuwasiliana naye nikiwa kwanza siamini ni kweli, kwanza alikimbia kwa ajili yangu au ilikuwa ni utani. Licha ya kwea hivyo na mpaka dakika hii bado nawasiliana naye, lakini siamini mm. kuwa ni kweli. Kwa hiyo kinachonibidi ni kuongea naye, kuendelea kuongea naye, nisije nikamtosa, kwa sababu ndio ishakuwa hata mume wake ashafariki, na akiwa labda yeye anaamini alitoka kwa ajili yangu, alafu alafu ndo nakuja kumkataa sasa hivi ashakuwa makubwa. Mm. Bora tu niendelee kuwasiliana naye, hata kumfariji tu mm. aone tu kweli bali tuko pamoja na tutakuja kuwa tu pamoja siku moja, tutaishi tu. Kaendelee kuwasiliana hata akiwa yeye yuko ndani mm. Mm amekaa amekaa Eda amekuja ametoka aka, akaenda tena mtaa mwingine, yani akaenda mtaa mwingine kwa dada yake, akaenda akakaakaa kidogo, akarudi karudi akawa hataki tena kukaa nyumbani kwa sababu jamii inamwangalia vibaya sana. Akaniambia mimi nyumbani hapa sitaki nikaekae sana tena mm. Mimi sasa hivi kwanza sitakaa hapa, nitaondoka. Na mimi mwenyewe nikiwa nimekuja tu na nitaondoka, basi niliona haina shida, na mimi mwenyewe si nitatoka tu japo jamii natuchukulia vibaya, lakini wote tutatoka tu, tutaenda kuishi huko mbele kwa mbele, watajua wenyewe. Alivyorudi akakaa kidogo kwa mama yake, na baadaye akatoka tena akarudi kwa dada yake, na mimi nimekaa nimemaliza mipango yangu, naondoka. Lakini naondoka watu wakiwa wanaamini kwamba sisi tunaenda kukaa huko, tushafikia malengo yetu ya kumuua jamaa na tutaenda kukaa huko. Mm. maskini mi sijui hili wa ile hakuna hata nachokielewa na mimi vyote nafanyaga ni masiara tu mm. basi nimetoka yule mwanamke anamwambia basi poa mimi naenda zangu naenda zangu da sasa hivi mm. kwaje nikafanya mipango huko ikiwa fresh nitakushtua takuja kukaa mm. akanambia sawa nimemwacha Dodoma amekaa akiwa anajua atakuja kukaa na mimi mm na hadi hivi navyoongea hivi hapa hivi anaamini atakuja kukaa na mimi na nawasiliana naye, nimemwacha Dodoma na anaamini kuwa anafanya mazingira, nitakuja kumwita, nitakuja kukaa naye mm. na ikiwa ni muda mfupi tu umepita sasa hivi na ni, tuseme ni kama miezi mitano tu imepita tokea amefariki mume wake. Sasa najiuliza maswali ni kwamba hata hata ukikaa naye sasa hivi jamii bado itaendelea kuchukulia vile vile, hata kama nikakaa maisha marefu yani, yani nikakaa muda mrefu nikae nikaishi naye, sio bado wataendelea kuona tu ndo yale yale tu. Tumefikia malengo au nimwache tu, lakini bado siwezi kumwacha kwa sababu hata kama nikumwacha nimwache taratibu. Yeye anaamini kwamba alitoka kwa ajili yangu. Mama ananiambia huyo mwanamke achana naye tu kabisa, hmm. hata usikae naye karibu mm. familia inaniambia kwanza, huyo mwanamke ni mkatili sana, na tayari kama alishaolewa na mume wake amekufa, sasa hivi ndo kwanza kama watu wanajuaga wewe ndio ulimtorosha, sasa hivi usiendelee tena na kukaa naye wala usikae naye karibu, chana naye kabisa. Mm. Alafu ndo natakiwa niendelee kuwa naye ili nimfariji, nimfariji kwamba aone kwamba niko na yeye kweli, sijamtosa. Kumbe hauko yeye na kumbe sasa mimi nilikuwa na, nafanyaga masiara tu naisha kuwa kweli na siko na yeye kweli mm. Mm. Mimi nikurudishe nyuma kidogo mm. Masiara yako na yeye yalianzia wapi? Ma, mahusiano Masihara kwanza. Masihara. Mm. Masihara yalianzia pale wakati anakuwa kuwa na mimi mwenyewe nikiwa nyumbani tunakaa mtaa mmoja. Hapo hivyo mama yake akiwa kama mke wa mjomba wangu, lakini hao wao ni wao sio watoto wa mjomba mm. kwamba mjomba aliwakuta. Mm. Hayo mm. masihara yalianzia kwa kina mama wenyewe. Mm. Nakumbuka siku moja hivi kama kesho yake kulikuwa na harusi ya mshikaji wetu mmoja hivi. Mm kwa hiyo sisi tunapata mishe, tunatakiwa tutoke nyumbani tuende huko, tunahamia kabisa huko, tunaenda kufanya kazi nyumbani. hmm. Tutachukua muda hivi hata wiki moja, wiki mbili, tunaweza tukakaa, inategemea. hmm. Mama ananiambia sasa, wewe leo naondoa kesho kuna harusi, kuna harusi ya jamaa yako, ni kijana mwenzie. Kwa hiyo wewe kama hautahudhuria hiyo harusi, na wewe wasije wakahudhuria watu kwenye harusi yako, wasije sasa. Mm. Itakuja kuwaje ukija kuona eh? Nikamwambia mama, mimi mpaka kuja kuoa kwanza sio leo. Mimi kuja kuoa 2030 na 2030 kipindi hicho ni 2010 hivi 2010 mm. kumwambia mtu 2030 unakuwa unaona ni mbali sana, yani ni, ni miaka ya mbele sana hmm. haiwezi kutokea, haiwezi kutokea sasa hivi. Mpaka ije 2030 ifike ndo nije nioe mimi, sio leo. Mpaka hawa hapa hivi wanakuja kukua hawa ndio huyo mtoto mwenyewe alikuwa amekaa hapo na mama yangu jirani, kwa sababu jirani alikuwa hapo kwetu mm. siku hiyo mpaka waje wakuu hawa hapa ndio nakuja kuoa mimi, sio leo. Mtoto mwenyewe yuko darasa la tatu sasa hiyo mm. waje wakuu ndio ndio, sio leo. Ah, kweli huyu kweli mke huyu hapo kuja kuoa huyu, mbona mke mzuri tu akuja kuoa kweli, uje oe huyu huyu kweli mm. ah, kamuuliza eti utakubali kuolewa na mimi? Akacheka, unajua mtoto mm. eh, hana cha kuongea eh poa, watu wanajua ni mashara ni utani. Poa, tukaachana hayo maswala. Lakini siku nyingine nikiwa nimekaa na mama yake huyo mtoto tunapiga tu stories za kawaida. Akanikuta tena jirani yetu mmoja hivi wa kike. Mm. Akaniambia, "Ah, anaona mmekaa hapo hivyo huku mkwe huku mjomba. Inakuwaje hiyo sasa?" Huyu mama mtu anashangaa, "He? Huyu huku mkwe huku mjomba kivipi?" Mm yule mwenzake anamwambia wewe unajua huyo ndo anakuja kumwoa mwanao huyo. ndo anakuja kumwoa mwanao huyo. Ah, kumbe mimi mama yake anasema mimi nilikuwa sijui, kumbe ndo hivyo. Kumbe mkwe wangu mimi nilikuwa sijui. Vizuri tu. Kama atakuwa mkwe wangu mbona safi tu. Mm. Hami mwenyewe najiuliza hii haya huyu yeye kayapata wapi haya mbona mimi kwa Tanzania tu na mama yangu mm. Huyu mm. anaozileta hizi habari hapo amezipata wapi? Maana kama zimetoka hizi habari alizozisambaza ni mama ndo kamwambia huyu mm. tulikuwa wawili tu na mama na wale watoto. Wale watoto hawezi kuongea na watu wakubwa kama wakaongea mambo hayo, manake alosambaza hizi ripoti ni mama mwenyewe mm. Ah, nikajua lakini si utani tu hakuna shida. vile mama mama wake mtu mwenyewe akafurahi sana na akawa ananiita baba mkwe. Kuanzia siku hiyo akawa ananiita baba mkwe, nikawa namuita mamkwe. Mimi mwenyewe saa hiyo ni mdogo mdogo tu na miaka kumi nne hivi mm. Baamkwe maamkwe, baamkwe maamkwe, ndo kuja kutoka nyumbani, mimi nimewaacha huko, dogo yuko darasa la 4 ashafika darasa la 4. Mm. Mimi nimeondoka sasa kwenda kutafuta maisha huko, ndo ndo wakati huo naenda sasa Mtwara kule. Mm. Tukaendelea kuwasiliana na mama mtu kwamba baba mkwe, mamkwe, bamkwe, mamkwe, tunawasiliana hiyo mpaka niporudi Hata nilirudi naenda kule kusalimia, ndo maana ndio maana nika, ikawa vile nikaenda tena. Wakati ya yote yanatokea yana mm. unazungumzia kwenye upande wa utani mm. ilishawahi kufika hatua mkawa na mahusiano serious? Sikuwahi kuwa na mahusiano serious. Kwanza yakumbuka nilimwacha akiwa mdogo, na wakati narudi kwa mara ya kwanza nakumbuka nimekuambia, ndo unakuta sasa kumbe ashakuwa na ameolewa na ana mtoto na mimi ndio nimekuja kumuona tena kwa mara nyingine. Achana na ule utoto unakuja kumkuta tayari uko ndoani, ashaolewa. Kipindi hicho ambacho umemkuta kashaolewa, kashakuwa. Mliwahi kuwa na mahusiano? Ah, sikuwa na mahusiano naye. Mm. Sikuwa na mahusiano naye ya kimapenzi zaidi ya yale maongezi tu tunaongea na kutaniana tena mimi nahesabia ni utani kama vile. Mm. Eh, kumbe anachukulia kweli mpaka leo hii ni hivyo hivyo au ilishafikia kwenye hatua? Sina mahusiano nayo mpaka leo hii ni hivyo hivyo tu. Mm. Mm. Na kama ulikuwa unamtania, ulishawahi kumwambia hata siku moja kwamba mimi nakutania? Sijawahi kumwambia kuwa nakutania. Mm. Sijawahi kumwambia kuwa nakutania na nikiwa naamini kwamba huyu asha alishafikia kukua ashafikia hapa hivi ashakuwa huyu anaamini kweli, na nikimwambia ninakutania basi nitakuwa nimemnyong'onyesha, nitakuwa nimemfelisha pakubwa sana na nitakuwa nimemtia unyonge mkubwa mm. Na hutaki kumtia unyonge? Sitaki kumtia ule unyonge, kumwambia kuwa mimi nakutania, kwa sababu ndio ishakuwa haya. Sitaki kumwambia kuwa nakutania. Wakati wakati mna mnazungumza mna, mna mpaka anapanga ana, ana mnapanga wote, wewe utaondoka, yeye aondoke, mje mtafutane mm. mbali mm sababu kubwa ilikuwa ni nini ya yeye kutaka kuiacha ndoa yake na kuondoka? Mahusiano naye mimi, mahusiano ya kimapenzi sikuwa naye kweli, sikuwa na mahusiano ya kimapenzi Mm. Mimi nilikuwa na mahusiano ya story tu, yani kama story tunapiga tu story za mapenzi lakini sio wapenzi. Mm. Na niliendelea nikifanya hivyo, nilikuwa najua ni utani tu, tulikuwa tukitaniana hata kwenye kuondoka. Ndio maana nilivyomwambia mimi naondoka, aliniambia na mimi naondoka kwa nini hajaniambia kuwa tunaenda wote? Ah, aliniambia na mimi natoka. Mm. Nikamwambia poa, wewe ukitoka toka. Mimi natoka naenda zangu, tawasiliana huko utakapoenda na mimi nitakapoenda, tawasiliana tu, afu tajua jinsi ya kutana huko mbele kwa mbele. Ukaondoka akaondoka nikaondoka akaondoka naye, lakini pia mimi nilichukulia ni masiara kwamba hawezi kuondoka, kama nilivyokuambia, nilichukulia ni masiara, ni masiara anafanya hawezi kuondoka. Na nilivyotoka mimi nilijua hiyo ndio imeisha, nishamwacha, na kwa mimi nilikuwa natania tu ah, amebaki huyu, kama nitakuwa labda sina bahati naye, ndio sina bahati naye tayari huyu mm. na kurudi huku sina uhakika kwamba nitakuja kurudi tena mpaka mitaa kwao ah, ah. Mm. Ah, nika nikaondoka zangu na nikapotezea, nikawa nawasiliana naye, lakini nilikuwa nawasiliana naye. Alipoondoka akabadilisha namba ya simu kwa watu wake wote wa karibu eh, wasiwe na mawasiliano yake eh. mpaka eh, mama yake akakupigia wewe. Ina maana wewe ulikuwa na namba za mama yake? Mimi namba za mama yake nilikuwa nazo. Akakuuliza, sijui kama unazo mpaka leo. Mama yako akapata taarifa, akakuuliza ukiwa bado haujui chochote, hmm. ukamwambia kwamba na wewe hauko naye. Mama akakwambia kuwa makini mm baadaye anakuja kukutafuta wewe kwa namba nyingine. Alikwambia sababu za kubadili namba? Alibadili namba kwa sababu ashakimbia kule, aliniambia sababu ame, sababu ashakimbia kule na ilimlazimu kufanya hivyo ili kupoteza mawasiliano na wale watu kule wasijue iko wapi. Alipopoteza mawasiliano wewe na yeye mkawa mnawasiliana, tukawa tunawasiliana, ukamaliza maisha yako ya Tanga ukarudi Dodoma, unafika hujakaa muda mrefu, mume wake anafariki. Mm. Taarifa zile ulizipokeaje? Na zilikuwa ni kweli taarifa mbaya sana. Kwanza nikiwa bado naona kama vile utani au kama vile masiara tu, hmm. lakini bado nilizipokea yani ile kwa mshtuko mkubwa na jamii kwanza, kabla hajafa mm. nilivyofika tu pale mm Watu waliniambia mimi ndo nimemkimbiza yule mwanamke. Ulijibu nini? Niliwajibu mimi sikufanya hivyo na istoshi eh, eh, eh, hmm. mimi nilikuwa Tanga, eh hey, mimi sijui yuko wapi. Mm. Mimi nilikuwa Tanga, eh hey, sijui yuko wapi na mimi nilikuwa kivyangu tu na maisha yangu tu, sijui hata yuko wapi na sikuwa na mahusiano nao wala mawasiliano naye. Mm. Na nikawakataa kabisa hata mahusiano naye mimi sinaga wala sikuwahi kuwa na mahusiano naye. Mm. Yule ni ndugu yangu tu. Yule jamaa akafariki. Yule jamaa akafariki. Wakati anafariki, mawasiliano ulikuwa ulikuwa na mawasiliano na mwanamke wewe. Mwanamke hakuwa na mawasiliano na ndugu zake, hata mama yake. Lakini mwanamke akapata taarifa, akaja msibani. Mm. Kwa haraka haraka mimi napata, napata, napata jibu kwamba yule mwanamke labda kama aliambiwa na marafiki zake, maana kuna baadhi ya marafiki zake alikuwa na mawasiliano nao, baadhi ya marafiki zake alikuwa na mawasiliano na hao marafiki zake hawakuwa pale nyumbani mm. walikuwa wako nje ya, ya, ya nyumbani kwao pale, yani nje ya mitaa mm. au walikuwa alikuwa anamwasiliana nao na nakumbuka na, hata wakati ananitafuta yeye mm. aliniambia kuwa namba amepewa na rafiki yake, yani alimbaada kupoteza ile line mm. namba alipewa na rafiki yake mm. yangu mimi, rafiki yake ndio yule ambaye alinipa taarifa za kuwa amekimbia mm yule ndo alikuwa anachukua ripoti za kule ananipa mimi na ripoti ripoti nyingi tu tuseme, ndo alikuwa ndo alikuwa kama vile kiunganishi. Nikimkosa huyo mwanamke labda amepotea hewani, huyo ndo ataniambia vipi, ndo nitamuuliza vipi, unawasiliana naye eh, nawasiliana naye kwa style gani au njia gani natumia kuwasiliana naye, ndo atanipanga kuwa nawasiliana naye kwa hivi kwa hivi mm nahitaji kuongea naye, ndo atanipa mipango ya kuongea naye, kama kuna namba ambayo anaweza nikatumia, hata kama ni sio ya kwake, ni ya mazingira aliyopo mm. yeye mm. ndo anaweza kati manake kuna watu ambao walikuwa na mawasiliano naye kama hao mm. au marafiki zake mm. manake inawezekana hata hizo ripoti mimi naamini alipata kule au la hata mama yake alikuwa na mawasiliano naye, waga siamini kuwa alikuwa hajui mama yake. Mimi siamini ingawa naambiwa hivyo Mm. lakini waga naamini mamake hawezi kuwa ajui amekimbilia wapi. Waga naamini hata mipango ya ku hapo sasa <laughs> ajui Aliuliza mara mbili mbili mama alivyonipigaga, nika nikamwambia mimi huku hayupo mm. Nikamuuliza wewe hujui ameenda wapi? Akaniambia mimi sijui. Kweli? Eh, mimi sijui ameenda wapi. Wewe mwanao huyu na muda mwingi alikuwa anakaa hapo kwako. Kwa na haiwezekani atoroke wewe usijue alipoenda ni wapi na mipango yake usijue imekaaje. Wewe unajua, tuambie ukweli. Mm. Akanambia kweli, mimi sijui, na hata namba yake haipatikanagi, mimi simpatagi hewani. Mm. Wewe ulikuja kuongea na huyo mwanamke kwa sababu ulikuwa ukiendelea kuwasiliana naye. Taarifa za msiba wa mume wake alizipata wapi? Ikiwa wewe ndio ulikuwa na namba yake na ukawa haukumwambia, ile taarifa alizipata wapi? Hapo sasa na ndio sikuwahi kuoji, ila naamini alizipata tu kwa sababu labda kumbuka, alikuambia hata dada yake anajua anajua yeye yuko wapi. Mtu pekee ambaye alikuwa anajua yeye yuko wapi ni dada yake tu. Sawa. Alipofika msibani, siku aliyofika ilikuwaje? Kwa sababu ukizingatia kwa mujibu wa maelezo kwamba mume wake alianza kuugua baada ya yeye kuondoka, baada ya yeye kuondoka mm -hmm. na mume wake alianza kuugua baada ya yeye kuondoka, kwa alivyoondoka tu kwamba yule mume wake alionyesha kupagawa, yani alionyesha kwamba alikuwa anampenda sana yule mwanamke na hata kuondoka kwake yule mwanamke, kwa hiyo alifadhaika kidogo hivi mm aliumba kifikra na akawa mtu ambaye haeleweki, akatoka kwenye njia zake, yani zile nji, ule muonekano wake wa maisha yake, akatoka akawa mtu ambaye haeleweki. Alipofika msibani hmm. mwanamke huyu, siku aliyofika ilikuwa ilikuwa ni tafrani sana. Watu walimwangalia yule mwanamke na walimwambia wali, wali afurahi tu, sababu wewe ndio alichokuwa anakitaka, na waliamini amemuua yeye, ndio kafanya hiyo mpango hadi kesho Wakati hayo yakiwa yanaendelea, ukiwa unanyoshewa kidole yule yule yule yule, wewe hali yako katika mazingira yako na ile jamii uliokuwa ukiishi, watu wamepotelewa na ndugu yao, wamefiwa, wewe ukiwa unatajwa kuhusika, yes. inakuweka katika wakati gani? Iliniweka wakati mgumu, wakati ambao ulininyima mimi amani, yani ulininyima amani hata napoangaliana na wale ndugu zake yule jamaa, napoangaliana na ile jamii na baadhi ya wengine kabisa ambao waliudirikiki kuniambia kabisa wewe ndio muhusika, tunajua mm. Basi ulininyima amani sana, kitu ambacho kinifanya mimi nitamani hata kuondoka tu saa hiyo hiyo, yani nisiwepo tu yale mazingira nikiwa naamini ni hatarishi kwangu. Ulishawahi kuwa na hofu pengine ya kuvamiwa? Ah, niliwahi kuwa na hofu za namna hiyo nyingi. Niliwahi kutembea na hofu hata ya kuuawa kabisa, nikawa naamini unaweza hata ukavamiwa, hata ukauawa tu, unaweza hata ukafanyiwa, unaweza ukawekewa hata sumu hata kwenye vyakula tu, labda naweza hata nikaja nikauawa kwa njia yoyote ile, kama ndugu zake watakuwa washaelewaga au ripoti ya namna hiyo, roho zake zimekaa hivyo na jamii nzima mm. wanakuwa wananiangalia kama mtu ambaye ni mharibifu fulani hivi mm. Kwa hiyo hata napotembea amani yangu ni ndogo sana, na hata napoishi na kwenye kuishi, kwenye kula, kwenye kulala, bado niliamini mimi ni kuhatarini tu, kama bado nitaendelea kukaa mazingira haya, nikawa naamini mimi ni wa kutoka tu mazingira haya, inabidi nitoke tu kile vyote vile. Mm. Mungu ajalie salama, niwahi kumaliza tu kilichonileta mimi niende zangu. Mm. Nikiwa naamini na hata nikiondoka tena mapema, yani tukimaliza msiba, yule mwanamke anatoka na mimi nitoke bado pia itakuwa ni mbaya kwangu kwamba wamekuja kwa ajili ya hili tu, wamekuja kuzika tu, yani wamekuja kuzika tu na wamerudi sasa, wameenda kuishi maisha yao labda. Kwa hiyo lazima alivyotoka yule mwanamke, mimi nikae kae kwanza kuangalia hata ile hali ya hewa na mazingira na jamii na inaonaje, nipoteze poteze. Baada ya kumaliza eda, mwanamke akaondoka, eh, akaondoka. Wewe umekuja Dar es Salaam, mnawasiliana, mm. mipango yenu sasa imekaaje? Vipi yule mama mkwe? Mama mkwe. Mama mkwe ana shida yoyote ile. Yeye mm. kwake ni sawa tu. Yaani yeye kwake hana shida, iko free tu mm. kwa chochote kile. Mm. Akiwa naamini kwa mfano mimi naamua kuoa leo sawa tu. Mm. Mm. Wakati huo wewe kwenye akili yako nini ambacho kipo kwa sasa? Kumbuka kwamba hata familia yangu wenyewe ishaniwekea vikwazo kuhusu huyo mwanamke mm. wasisikie tena wala nisijihusishe naye tena mm. na kwenye akili zangu mimi yote haya nilikuwa nafanyaga kama nilivyosema ni utani tu, na sasa hivi naona ilishakuaga hivi mm. hata mm. hivyo naishi naishi nikiwa naamini sijui itatokea nini, ila sielewi tu nafenyeje ni, ni, ni muache tu kwa kumkatia tu ghafla au nimtafutie sababu labda mm. au niendelee naye tu au labda tu sijui nifanyeje tu, yani sijui, kwa kifupi sijui tu, sijui cha kufanya eh, sijui tu cha kufanya. Ni kitu gani ambacho wewe uliwahi kukigundua kwa yule mwanamke ambacho hukuwahi kukijua kabla? Ani kitu ambacho nilikuwa sikukijua kabla ya haya yote mm. Ah, hamna kikubwa zaidi. Mimi nilichokuwa najua tu yule mwanamke alikuwa anaishi na yule mwanaume kweli tuseme aliolewa, anaishi naye kama mume wake, lakini ina inaonekana hata yeye mwenyewe alikuwa hampendi, na anaambiwa kwamba wengine wananiambia wanaambia kwamba hata kuolewa ile mwanamke ali, aliolewa kwa madawa, yaani yule mwanaume alimfanyaga madawa yule mwanamke ndo akamuoa. Mm. Na walivyokuwa wanaishi nilikuja nikagundua kwamba kweli huyu mwanamke hampendi sana huyu mwanaume. Mm. Inawezekana ila sasa jamaa alikuwa anampenda sana na mamake alikuwa anambeba yule mtoto wa kike sana. Hmm. Sasa kama huyo mwanamke alikuwa hampendi huyo mume wake, ilikuwaje akaolewa? Na hata yeye baada ya kumuuliza ilikuwaje ukaolewa mapema hivi, kwa nini usinge subiri mimi mpaka nirudi, na ulikuwa unajua mimi nimeenda mishemishe huko na nilikuwa naambiwa mimi nakuja kuoa, sababu nilimwacha mdogo kweli, hatukuwahi kuongea kuwa nisubiri nitakuja kuoa, ila ule utani kitendo cha kuitwa mke wa mtu, hata kama anakuwa tunaitana na na mama yake, baba mkwe, mama mkwe, yeye alikuwa anajua kwamba mimi ndo namuita mama kwa sababu yake. Kwa hiyo hata nilirudi nika nikamchekecha kutumia ile ile ile kumpima imani. Kwa nini wewe uliwahi kuelewa hivi na ukiwa unajua mimi nimeenda kutafuta nitarudi nitakukuta nitakuoa wewe ni mke wangu? Mm. Mbona mm. umri ulikuwa? Akaniambia mimi nilazimishwa tu. Mm. Walikaa wazazi wakapanga panga walivyopanga, mimi nikaolewa. Mm. Na mtaani wananiambia baada ya kutoka baada ya kutoka kule walipokuwa wanakaa mtaa wetu kule. Mm. Akafika kule, alifika akiwa mkubwa huyu mwanamke, yani ashafikia ile stage sasa ni binti ambaye anaweza akaolewa. Mm. Kwa hiyo jamaa alichokifanya hakusubiri ile kufika bado mgeni mgeni tu alimuunganishia hivyo hivyo na kumoa. Washikaji mtaani wananiambia hata kumoa yule mwanamke alitumia madawa, kwa sababu alikuwa ni mwanamke ambaye kwanza alikuwa anaonekana ni mzuri sana, yani ni mzuri sana eh, sio wa kumuoa kirahisi rahisi hivi mm. Kwa hiyo alimfanyia madawa na mwanamke mwenyewe anakuambia alilazimishwa tu na ndugu na alilazimishwa tu na familia. Kutokana na yote ambayo yametokea, jamii ikaamini kwamba wewe umehusika, ikaamini pengine huyo mwanamke anahusika, na ninyi mkaenda mkazika wewe mwanamke akawahi kuondoka ukakaa kidogo na mwenyewe ukaondoka, na kabla ya tukio hilo wote hamkuwepo, kile ambacho ukakizungumza kwamba huenda labda walikuja kuzika na kuondoka wakafurahi, waka sasa mpate uhuru wenu mm. Jamii ikaendelea kubeba taswira hiyo, huku wewe ukiwa unasema kwamba ulikuwa unafanya utani na haukuwa unamaanisha mm. Una lipi la kuiambia jamii hiyo juu ya kile ambacho kimetokea na dhana iliyojengeka katika akili zao? Ah, mimi cha kuiambia jamii ni kwamba iamini tu ni utani tu, wana utani sio kitu kizuri. Nakubali mimi mwenyewe nilikuwa natania na naiambia jamii kwamba ni utani tu na mazingira yale, mimi sio kwamba ni mhusika, sijahusika kihivyo, ila ni mazingira yangu yalikuwa ya utani, tulikuwa tukitaniana tu, na utani sio kitu kizuri. Ndio nilichojifunza hicho, nilichojifunza mimi. Wenye hasira na kinyongo na wewe wenye hasira na kinyongo na mimi ndo wanisamee na wasinichukulie kama muhusika mm. wanisamee tu, mimi nilikuwa nachukulia ni utani tu, wasinichukulie kama muhusika sana, na mambo mengine yote kweli mimi sijui mm. sijui mimi na, na, na, naangalia tu na yaliyotokea yametokea, mimi vyanzo vingi sivijui cha matatizo, lakini kilichoonekana ndo hicho, japo mimi sijui, mimi sijui tu kweli chochote mm. Nikushukuru kwa kushare nasi safari ya maisha yako, nikushukuru we mkali na mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii. Anaitwa Sudi, amesema yupo njia panda, haelewi nini afanye kuhusu iliyotokea kwenye maisha yake. Haikuwa ni lengo lake wala kusudi lake, alikuwa akitania tu, lakini mwisho wa siku aliyekuwa anamtania hakujua kama ni mtani na yeye pia hakumwambia kama ni mtani alipofikia sasa hivi haelewi nini afanye. Kwa wewe mwanafamilia wa Tiki TV, unaweza kutoa maoni yako kumshauri au kuzungumzia hiki ambacho kinaendelea, kwamba ni kitu gani akifanye pengine kiweze kumsaidia na sina la ziada, nikukumbushe tu, mimi naitwa Kelvin Shayo, MC mtangazaji. Nipo tayari kuifanya shughuli yako kuwa bora na ya kisasa kwa levo za kimataifa kwa gharama nafuu kabisa. Unachotakiwa kufanya ni kupiga simu nambari unazoziona hapo, hizo hizo zilizoandikwa. Je, una mkasa? Piga simu hiyo